Mm, shall we begin? Yes, sure. नमस्ते सबैमा म प्रकृति आचार्य मेरो अड्डामा म हाल डिजाइन एन्ड रिसर्च एसोसिएटका रूपमा कार्यरत छु आजको यस प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउन अघि म मेरो अड्डाको छोटो परिचय दिन चाहन्छु मेरो अड्डा एउटा लिगल टेक कम्पनी हो हामीले डब्लु डब्लु डट मेरो अड्डा डट कम वेबसाइटमा गएर कुनै पनि नेपालीले आफ्नो कानुनी जिज्ञासा वा प्रश्न राख्न सक्नु हुनेछ र त्यस प्रश्नलाई लाइसेन्स प्राप्त लयरहरूले निशुल्क रूपमा एन्सर गरिदिनुहुनेछ हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ कानुनी साक्षरता बढाउने हो र त्यसै क्रममा हामीले ल कुरा गरौँ डिस्कसन सिरिज कन्डक्ट गर्ने गर्छौँ र आजको हाम्रो डिस्कसनको टपिक रहेको छ कम्ब्याटिङ फेक न्युज आज आजका हाम्रा स्पिकर्सहरूको परिचयतर्फ लागौँ हाम्रो पहिलो स्पिकर हुनुहुन्छ राष्ट्र विमोचन तिमल सेनाजी उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ र त्यसका साथसाथै उहाँ अहिले नेसनल ल कलेजको कार्यकारी प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ उहाँले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी साइबर साइबर ल र टर्ट लमा प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुन्छ त्यसका साथसाथै उहाँलाई ऱ्यान्डम नेपाली भन्ने नचिन्ने सायदै कोही होला सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि उहाँले समसामयिक र कानुनी समसामयिक कानुनी विषयहरूमा कानुनी साक्षरता प्रदान गर्नु गर्ने गर्नुभएकाले युवाहरूमाझ अझ धेरै लोकप्रिय हुनुहुन्छ हाम्रो दोस्रो स्पिकर हुनुहुन्छ यशोदा सिंहसेना म्याम उहाँ राष्ट्रिय सूचना आयोगको पूर्व आयुक्त हुनुहुन्छ र त्यसका साथसाथै नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले हाल कर्पोरेट नेपालमा चिफ एडिटरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ स्वागत छ म्यामलाई पनि र हाम्रो तेस्रो स्पिकर हुनुहुन्छ सन्तोष सिगदेल सर उहाँ एडभोकेट हुनुका साथसाथै डिजिटल ने डिजिटल राइट नेपालको चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ उहाँले युएनडिपी आइसिटिजे र अन्य इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूमा आबद्ध आबद्ध रहेर थुप्रै कार्यहरू गरिसक्नु भएको छ त्यसका साथसाथै उहाँले आठ वर्षभन्दा बढी इन्टरनेसनल सोसाइटी नेपालमा पनि आबद्ध भएर काम गर्नुभएको छ उहाँ विगतका पन्ध्र वर्षभन्दा बढीदेखि निरन्तर रूपमा ह्युमन राइट्सको प्रमोसन र प्रोटेक्सनमा पनि लागि लागि भएको छ उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुतर्फ लाग अमेरिकाको एउटा रिसर्च अनुसार फेक न्युजले फ्याक्चुअल न्युजभन्दा सिक्स टाइम बढी अटेन्सन ग्राप गर्छ र हामी सबै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यसको शिकार भएकै छौँ र यस टपिकमा जति गम्भीरताका साथ डिस्कसन हुनुपर्ने हो त्यति नभएकाले यस आजको यस डिस्कसन थप महत्त्वपूर्ण छ र आजको प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउँदै म मेरो पहिलो प्रश्न राष्ट्र विमोचन सिन्हा सरलाई राख्न चाहन्छु सो कस्तो किसिमको न्युजलाई चाहिँ फेक न्युज भन्ने त र मा मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन भनेको के हो र हजुर आफै एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ तपाईँको अनुभवमा सामाजिक सञ्जालमा कस्तो खालका इन्फर्मेसन डिसअर्डर बढी भेटिन्छ र हालै एउटा इस्यु पनि भएको थियो जन्मकैदको कुरामा बाह्र बाह्र घन्टालाई एक दिन भन्ने कि चौबिस घन्टालाई एक दिन भन्ने कुरामा पनि कन्ट्रोभर्सी भएको थियो तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो छ त्यो पनि सेयर गरिदिनु न धन्यवाद प्रकृति फर्स्ट अफ अल सबैजना यहाँ जो जो यहाँ मेरो अगाडि हामी लाइभमा भएको छ उहाँलाई उहाँहरू देख्दाखेरि एकदम खुसी लागेको छ र प्रश्नको तर्फ जाँदाखेरि चाहिँ म फर्स्ट अफ अल त फेक न्युज मा चाहिँ अब फेक न्युज भनेर के हो भन्ने कुरामा चाहिँ एक्ज्याक्टली डिफाइन गर्न गाह्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि फेक न्युज भनेर चाहिँ एकदम ब्रोड र भेक टर्म भयो कि सो हामीले चाहिँ त्यसलाई जेनरली मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ तिनवटा फरक फरक क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेका हुन्छौँ सो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ के हो तिनटै इन्फर्मेसन दिने एउटा तरिका जहाँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही एउटा सर्टेन खालको रियाक्सन चाहिन्छ अब त्यो डिफ्रेन्स के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको मिसइन्फर्मेसन भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कुरा सेयर गर्नुभयो कुनै पनि आइडिया सेयर गर्नुभयो कुनै पनि इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभयो जुन चाहिँ तपाईँले कसैलाई हार्म गर्न भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो सही हो भनेर भन्नुभयो तर गलत इन्फर्मेसन गलत सूचनाको प्रवाह गर्नुभयो भने त्यसलाई हामीले मिसइन्फर्मेसन भन्ने गरिन्छ भने डिसइन्फर्मेसन भनेर चाहिँ हामीले कसलाई भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यसमा इन्टेन्ट पनि केही छ तपाईँले गलत समा समाचार गलत सूचना चाहिँ प्रवाह गरिराख्नु भएकै छ तर त्यसमा इन्टेन्ट पनि तपाईँको चाहिँ कसैलाई हार्म गर्ने इन्टेन्ट जानी जानी आफूले बुझी बुझी त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले प्रभाव गरिराख्नु भएको भएको छ भने गलत भनेर बुझेर यो मान्छेलाई म हार्म गर्छु भनेर एउटा सर्टेन इन्टेन्ट राखेर तपाईँले त्यो इन्फर्मेसनलाई प्रभाव गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी डिसइन्फर्मेसन भनेर भन्छौँ भने माल इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ सबभन्दा डेन्जरस खालको भन्छु भन्ने बेला चाहिँ मैले माल इन्फर्मेसन किन भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको रियल इन्फर्मेसनको लागि बेसमा लिएर एउटा ट्रु घटना ट्रु सूचनालाई बेसलाई लाई चाहिँ बेस लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाइ चढाइकन होइन अरू मान्छेलाई हार्म गर्ने नियतले अलिकति एक्जाजरेट गरेर ओभर एक्जाजरेट गरेर चाहिँ मान्छेमा चाहिँ इन्फर्मेसन फैलाउने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस के अरे यो माल इन्फर्मेसन भनेर भन्ने गरिन्छ अब यो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन माल इन्फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सोसियल मिडियाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो स्पेसल्ली होइन त्यसमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसनको कुरामा चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ तिनटै इजिली हामीले के देख्छ तिनटै कुरा चाहिँ सोसियल मिडियामा पर्याप्त मात्रामा हामीले देख्ने गर्छौँ हाम्रो सोसियल मिडिया स्पेसली हामी ट्विटर होस् या फेसबुक होस् या तपाईँको अरू कुनै सामाजिक इन्क्लुडिङ युट्युबदेखि लिएर कुनै अरू टिकटक एनी सोसियल मिडियामा तपाईँले अहिले गएर हेर्नुभयो भने डिजिटल एजमा अहिले तिनटै मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन तिनटै भेट्नुहुन्छ सबभन्दा कमन चाहिँ हामीले भेटिने मिसइन्फर्मेसनै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जे जेनरली के हुन्छ मान्छेहरूले चाहिँ सर्टेन जानी जानी वा झुक्काउनको लागि एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्छ र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ ए यो सही होला के चाहिँ एउटा टेन्डेन्सी भन्दाखेरि मान्छेहरूको इन्टरनेटमा राखेपछि त यो सही नै होला एउटा मान्छे धेरैजना मान्छे जसले इन्टरनेट बुझ्नु हुँदैन वा इन्टरनेट भर्खर भर्खर चलाउन थाल्नु भएको छ डिजिटल इन्टरनेटमा लेख्यो भने चाहिँ पक्कै यो सही नै होला भन्ने जुन चाहिँ एउटा धारणा छ त्यो धारणाको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले कतिवटा यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ कि अब भन्ने बेला हेल्थको कुरामा हुन्छ हामीले आफ्नै बुवा आमाको पनि देखिरहेका हुन्छौँ हेल्थ सम्बन्धी चाहिँ यो खायो भने सन्चो हुन्छ यस्तो भयो भने चाहिँ यो हुन्छ भनेर कतिवटा कुरा जुन चाहिँ प्रुभ गरिएको छैन ती कुराहरू पनि सेयर गर्ने गरिएको अब अन दि अदर ह्यान्ड त्यही इन्फर्मेसन मान्छेले चाहिँ कहिलेकाहीँ अट्याक गर्नको लागि स्पेसली चाहिँ यो चाहिँ हामीले कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि सेलिब्रिटी पब्लिक फिगरदेखि लिएर तपाईँले कुनै पनि पोलिटिक्सको एरियामा होइन वा यस्तो पावर जहाँ खेल्छ नि त्यो एरियामा चाहिँ जेनरली हामीले डिसइन्फर्मेसन चाहिँ धेरै देख्छौँ मान्छेलाई चाहिँ होच्याउनको लागि गिराउनको लागि उनीहरूलाई उनीहरूको इमेज चाहिँ सोसाइटीमा अलिकति कम पार्नको लागि एकदमै यो डिसइन्फर्मेसनको युज गरिन्छ र माल इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको जेनरली के भने पावरकै ठाउँमा माल इन्फर्मेसन चाहिँ क्या हो रियल कुरामा हाम्रो नेपालमा एकदम कमन छ यो चाहिँ हाम्रो मिडियाहरूले नै एकदम धेरै युज गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ रेजिस्टर्ड र नन रेजिस्टर्ड मिडिया धेरैले युज गरेको देखिएको देखिएको छ युट्युबमा स्पेसली देखिन्छ तपाईँको एउटा सानो इन्सिडेन्टलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको भएको भनौँ न तपाईँको कमिलालाई हात्ती जत्रो बनाएको जस्तो भनेर भन्ने कि तपाईँको सानो हुन्छ केही पनि ठुलो इस्यु हुँदैन त्यो सल्भ पनि भइसकेको हुन्छ तर त्यही कुरालाई लिएर उहाँहरूले चाहिँदो नचाहिँदो ठुलो कुरा बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो सानो इस्युलाई पनि ठुलो इस्यु बनाउने र त्यसले चाहिँ एउटा इन्स्टेबिलिटी अनस्टे इन्स्टेबिलिटी क्रिएट गर्ने जुन चाहिँ एक्ट एक्ट हुन्छ त्यो पनि हामीले सोसियल मिडियामा इक्वली देखिरहेका छौँ अहिले चाहिँ thank you so much sir अर्को प्रश्नमा यशोदा म्यामलाई राख्न चाहन्छु म्याम हजुर हजुर हजुर हजुर राष्ट्रिय सूचना आयोगले भ्रामक समाचारलाई न्यूनीकरण गर्न कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ र सूचनाको हक मौलिक अधिकार भए तापनि अथेन्टिक सूचना सजिलै प्राप्त गर्न निकै कठिन भएकाले र आम मानिसले चाहिँ यो फेक न्युज भ्रामक समाचार चाहिँ सजिलै एक्सेस हुने भएकाले पनि जनमानस चाहिँ यस्तो फेक न्युजको चपेटामा बढी परिरहेको हो कि यसमा भनाइ राखिदिनुहोस् न म्याम थ्याङ्क यू प्रकृतिजी सबै प्यानलिस्ट साथीहरूलाई नमस्कार र अरू जति पनि सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई उहाँहरूलाई पनि सन्ध्याकालीन नमस्कार यहाँले सोधेको पहिलो कुरा आयोगमा आयोगले कसरी हेर्छ यो गलत सूचना प्रवाहलाई भन्दा त्यो चाहिने आयोगको जुरि जुरिस्डिक्सनभित्र पर्दैन यो खास नेपाल प्रेस काउन्सिलले हेर्छ गलत भ्रामक सूचना प्रवाहलाई थ्रु मिडिया राष्ट्रिय सूचना आयोगले चाहिँ सूचना प्रवाह सरल किसिमले नागरिकमा पुग्न पर्छ सत्य तथ्य सूचना त्यसमा अरू सूचना भन्ने त कुरै भएन र अहिले तपाईँले जान्न खोजेको सूचना चाहिँ त्यो थ्रु मिडिया हो भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाल प्रेस काउन्सिलले हेर्छ तर आयोग यसमा कसरी जोडिन्छ त भन्दा सूचना माग्दाखेरि नै मागेको स्वरूपमा नागरिकको हक हो सूचना भनेको हाम्रो चाहिने संविधानको धारा सत्ताइसमा हरेक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो बारेमा र सार्वजनिक सरोकारका प्राय सबै विषयमा प्राय भन्ने हो एक दुईवटा विषय बाहेक प्राय भनेको शब्द छ तर दुई तिनवटा विषय त्यसमा पछि हामी आउँला त्यो बाहेक सबै सूचना चाहिँ नागरिकले चाहेको स्वरूपमा मागेको स्वरूपमा कानुनी कानुनी दायरामा रहेर सूचना प्रवाह गर्नपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो कुरा चाहिँ लेखिएको छैन संविधानमा खालि आफ्नो बारेमा र सार्वजनिक सरकारका विषयमा जानकारी दिने हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ धारा सत्ताइसमा त्यस अन्तर्गत बनेको आयोगले सूचना प्रवाहमा चाहिँ मागेकै स्वरूपमा नागरिकले मागेकै स्वरूपमा दिनु भनिसकेपछि त्यसमा गलत भ्रामक त्यो त दिन नै पाइँदैन तर समस्या कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने सूचना प्रवाह नै गर्न मुस्किल परिरहेको हो तपाईँले त्यसलाई अघि पुछ्रे प्रश्नका रूपमा जोड्नु पनि भएको थियो सूचना एकातिर सूचना दिनै अप्ठ्यारो मान्ने अर्कातिर गलत र भ्रामक सूचना थ्रु मिडिया जाने र र पाठक श्रोता या दर्शकलाई चाहिँ गुमराहमा राख्ने या या गुम गुमराहमा पर्ने एउटा छ अर्को यता चाहिँ सूचना प्रवाहमै कन्जुसै गर्ने सो दुईवटा कुरा चाहिँ एकअर्कामा सम्बन्धित छन् तर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध चाहिँ होइन एकअर्कामा सम्बन्ध राख्छन् र पत्रकारले चाहिँ सूचनाको हक प्रयोग गरिकन सूचना मागिदिएदेखि चाहिँ त्यो जति सूचना आउँथ्यो त्यो सत्य तथ्य र जुन स्वरूपमा मागेको हो त्यो दिनपर्छ र त्यसरी आउँथ्यो त्यता त्यो प्र्याक्टिस पनि नगर्ने अनि अर्ध सूचना प्राप्त गर्ने अर्ध अर्ध प्रवाह गर्ने बुझ्नेले अर्ध बुझ्ने त्यो बुझेकोले फिडब्याक अर्ध दिने कहाँ पुग्यौँ त हामी त त्यसो गर्दा गर्दा हामी त बगेर अन्तै पुग्यौँ त त्यो सूचना जस्तो बहुमूल्य कुरालाई आधा आधाका दरले बुझ्दै र बुझाउँदै लाने हो भने त बाँकी के रहन्छ होला अन्तिममा र केही केही केही केही न्युजहरूमा त्यो त्यो स्तरको कन्फ्युजन भए भएर नै श्रोता दर्शक या या रिडर्सले के भनेको सुनिन्छ त भन्दा चार पाँचवटा मिडिया पढे हेरे सुनेपछि मात्रै पो यो यसो रहेछ भन्ने बुझिन्छ नत्र त बडो के हो के हो भनेको यहाँले सुन्नुभयो भने त्यो भन्न खोजेको पनि त्यही हो र यसलाई चाहिँ नि सूचनाको हकले सूचना प्रभाव जस्ताको तस्तै गर्नु भन्छ मिडियाले अहिले तिनवटा अघि तिमिल सिन्हाजीले भनेकोमा त्यो चाहिँ नि मूलत मिडियामा चलिरहेको अभ्यासका आधारमा उहाँले भन्नुभएको र त्यसलाई चाहिँ नि सूचनाको हक प्रयोग गरिकन सूचना लिइदिएदेखि चाहिँ हामीले खोजेको सोसाइटीलाई मिसलिड गर्ने खालको होइन कि जे हो त्यो सूचना प्रवाह गर्ने सूचना लिन र दिन सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ प्रकृतिजी हस् धेरै धेरै धन्यवाद म्याम म अर्को प्रश्न सन्तोष सिगदेल सरलाई राख्न चाहन्छु र यहाँले मैले पछिल्लो समयमा सोधेका प्रश्नहरूमा पनि केही थप गर्न चाहनुहुन्छ भने निर्धकको रूपमा गर्दा हुन्छ र मेरो अर्को प्रश्न सरलाई चाहिँ फेक न्युज मिसइन्फर्मेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने कस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छन् यहाँले विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अर्गनाइजेसनहरूसँग आबद्ध भएर काम पनि गरिसक्नु भएको छ जस्तै युरोपियन युनियनको पोलिसिसहरू भयो र अर्को कुरा चाहिँ मैले भनौँ न कुनै पनि मानिसले संसारको जुनसुकै कुनामा भएर पनि जस्तो किसिमको पोस्ट पनि गरिदिन्छ अथवा फेक अथवा भ्रामक मिथ्यापूर्ण पोस्ट गरिदिन्छ र हामीले अर्को कन्ट्रीमा अरू अरू जुनसुकै ठाउँबाट पनि त्यो देख्न सक्छौँ मिसलिड हुन सक्छौँ र यसलाई कसरी चाहिँ ट्याकल गर्न सकिन्छ कसरी रेगुलेट गर्न सकिन्छ नेपालमा पनि त्यस्तो स्पेसिफिक कुनै ल भनौँ यसको लागि भएको अहिले देखिँदैन नेपालले चाहिँ कस्तो किसिमको नेसनल ल बनाउन सक्छ यस यस विषयमा भनिदिनुहोस् न थ्याङ्क यू प्रकृतिजी सुनिन्छ हजुर uh, मेरो अड्डालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद uh, मलाई यो मौका दिनुभयो यहाँ आफ्नो भनाइहरू राख्ने त्यसपछि तपाईँलाई पनि धन्यवाद uh, तपाईँले भनेको सबभन्दा पहिला म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भनेदेखि इन्फर्मेसन डिसअर्डरको कुरा अघि जो राष्ट्र विमोचनजीले गर्नुभयो हामीले केमा क्याटेगोराइज गरेका छौँ मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन भनेर सबभन्दा पहिला हामीले आज कम्ब्याटिङ फेक न्युज भनिरहेका छौँ नि होइन अहिले पछिल्लो चरणमा संसारभरि नै के भन्दै गइरहेछौँ भनेर भन्दाखेरि फेक न्युज भनेर भन्ने टर्म चाहिँ प्रब्लमेटिक छ भनेर भन्ने चाहिँ चलिरहेछ होइन हामीले त्यसलाई फेक न्युज भनेर प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो माल इन्फर्मेसन मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा जुन न्युजमा हुनुपर्ने कुरा हुन्छ नि एबिसी भन्छौँ नि हामी एकुरेसीको कुरा ब्यालेन्सको कुरा क्रेडिबिलिटीको कुरा त्यो तिनटै कुरा त्यो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनमा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले जसलाई फेक न्युज भन्छौँ त्यो न्युज भन्यो भने त्यसलाई इस्टाब्लिस गरेको अथवा रिकगनाइज गरेको इन्डोर्स गरेको जस्तो हुन्छ फेक न्युज नभनौ त्यो चाहिँ प्रब्लमेटिक हुन्छ भनेर युनेस्कोले पनि भनेको छ अरू अर्गनाइजेसनहरूले पनि भन्न थालेका छन् त्यसको पछाडिको सैद्धान्तिक कारण के हो भने भन्दाखेरि त्यो फेक न्युज भन्ने टर्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पछिल्लो चरणमा हामीलाई ट्रम्प याद आउनुहुन्छ होइन प्रेसिडेन्ट ट्रम्प उहाँले चाहिँ दिस इज फेक भनेर सुरु गर्नुहुन्थ्यो मिडियालाई चाहिँ जब कुनै कुरा संस्थापन पक्षलाई अथवा राज्यलाई सरकारलाई कुनै कुरा मन पर्दैन जब कसैले च्यालेन्ज गर्छ त्यसलाई सबभन्दा सजिलो त्यसलाई चाहिँ नि सिधा पार्ने उपाय के हो भन्दाखेरि त्यसलाई फेक हो भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरिदिने हो होइन जब तपाईँलाई कुनै कुरा मन पर्दैन तपाईँको क्रिटिसाइज भइरहेछ भने यो त फेक हो भनेर भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि फेक न्युज भन्ने टर्म प्रयोग नगरौँ भनेर भन्ने हो तर फेक न्युज प्रयोग नगरौँ भन्दा भन्दै पनि कोलोकियल रूपमा हाम्रो आम आम भाषामा जनमानसमा चाहिँ नै मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन भन्दा नि फेक न्युज नै बढी चाहिँ नै इस्टाब्लिस भइसकेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को पक्षतिर हेरौँ फेक न्युज किन प्रब्लमेटिक हो भनेर भन्दाखेरि फेक न्युजलाई तपाईँले अहिले लास्टमा गरेको क्वेसनलाई म जोड्न चाहन्छु फेक न्युजलाई के गरी रेगुलेट गर्ने भनेर भन्दाखेरि जुन प्रश्न छ नि संसारमा थुप्रै देशहरूले फेक न्युजलाई चाहिँ नि रेगुलेट गर्न खोजिरहेछन् अथवा कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछन् तर त्यसको पछाडिको इन्टेन्सन पनि त्यो फेक न्युजलाई फेक न्युज भनेर चाहिँ कोट अनकोट फेक न्युजलाई रेगुलेट गर्न खोजेको हो कि त्यो डिसेन्टिङ भोइस अथवा क्रिटिकल भोइस अथवा क्रिटिकल मिडियालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोजिएको हो भनेर भन्ने कुरा हो साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रीहरूमा थुप्रैमा चाहिँ नि फिलिपिन्स लगायत थुप्रै देशमा फेक न्युज सम्बन्धी पछिल्लो चरणमा कानुनहरू आयो जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लेजिटिमेट मिडिया र लेजिटिमेट एक्सप्रेसनलाई पनि फेक न्युजको नाममा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरिएको छ अहिले अनि हामी कहाँ पनि के भयो भन्दाखेरि अलिकति हामी कोभिडको बेलामा जाउँ कोभिडको बेलामा जाँदाखेरि हाम्रै प्रेस काउन्सिलले तेत्तिसवटा भन्दा बढी वेबसाइटहरूलाई ए गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्ने आधारमा जसलाई नेपालमै रजिस्टर्ड छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भनेर र जसलाई चाहिँ नेपालमा रजिस्टर्ड छैन उहाँहरूलाई एनटिएलाई चिठी पठाएर अब उहाँहरूको प्रसारण नेपालमा रोकिदिनु भनेर चाहिँ नि चिठी पठाएर रोकियो त्यसको पछाडि के भन्दा त्यसमा एक दुईवटा हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो म केही उदाहरणहरू हेरिरहेका थिएँ हेरिरहेको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ नि लेजिटिमेट मिडियाले नै क्वेसन उठाउँदाखेरि पनि जस्तो उदाहरणको लागि शीतल शाह भन्ने एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँले जनकपुर टुडे भनेर भन्ने रेडियो पनि चलाउनुहुन्छ जनकपुरबाट पत्रकारिता गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरको चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन भनेर भन्ने न्युज लिएर आउँदाखेरि त्यसैको आधारमा उहाँलाई कारवाही गर्न खोजियो अर्को के हो कृष्ण गण्डकी भनेर भन्ने एउटा पत्रिका छ त्यो के लोकल रेडियो छ लोकल रेडियोमा नि कोभिड सम्बन्धी समाचारमा त्यसलाई फेक न्युज प्रवाह गर्न खोजिएको त्यो समाचारलाई चाहिँ नि सोसियल मिडियामा राखियो भनेर प्रभाव चाहिँ उहाँलाई ए चाहिँ कारवाही गर्न खोज्यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले यसलाई दुईवटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ नि ए मेन स्ट्रिम मिडियाले यसलाई के गरी लिएर आइरहेछ भनेर भन्ने कुरा अर्को एउटा ठुलो पक्ष भनेको चाहिँ नि सोसियल मिडिया युजरले को यसमा भूमिका के हुन्छ अथवा उनीहरूलाई को पाटोबाट यसलाई के गरी रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन सरी मेरो ब्याकग्राउन्डमा अलिकति नोइज छ कतिको सुनिरहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब इन्टरनेसनल रूपमा हेर्ने हो भने पनि यसको एउटै उपाय छैन हामीले पछिल्लो चरणमा तपाईँले अघि नै दिनुभएको डेटा जस्तै एउटा डेटाले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि स्पेसिफिक विषयमा यदि दसवटा न्युज छ भनेदेखि त्योमध्ये चारवटा चाहिँ फेक न्युज हुन्छ फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ फेक न्युज आइरहेको हुन्छ प्रत्येक दसवटामा चारवटा फेक न्युज आइरहेको हुन्छ भनेर भन्ने छ र त्यसलाई प्रोपागेट गर्नेमा चाहिँ नि फेरि ए मिसइन्फर्मेसन प्रोपागेट गर्नेमा चाहिँ सोसियल मिडिया युजरको एकदमै हात हुन्छ यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा डाइमेन्सन के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ फेक न्युजबाट शिकार पनि भइरहेछौँ हामी भिक्टिम अफ फेक न्युज हौँ फेक न्युज अथवा मिसइन्फर्मेसन हौँ र हामी प्रोपोगेटर पनि हौँ किनभने हामीले अघि न राष्ट्र विमोचनजीले भन्नुभएको थियो हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि ओहो यो त राम्रो कुरा हो मैले सेयर गर्नुपर्छ धेरैभन्दा धेरै मान्छेले थाहा पाउन् भनेर विश्वास गरेर त्यसलाई चाहिँ फैलाउनमा हाम्रो भूमिका हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि रेगुलेट गर्ने एउटा पार्ट हो यसलाई नियमन के गरी गरिन्छ कानुनले के गरी नियमन गर्छ भन्ने एउटा पार्ट हो र यो सँगसँगै के यसलाई कानुनी नियमनबाट मात्रै यो नियमन हुन्छ त यसको अर्को पक्ष के हो भन्दाखेरि यसको डिजिटल लिटरेसी र मिडिया लिटरेसीको अर्को पार्ट हो जस्तो नेपालमै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी कहाँ अहिले कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिने मुलुकी फौजदारी संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा सत्तरीले अफवाह फैलाउन नहुने भनेर कस्तो कस्तो विषयमा चाहिने अफवाह फैल त्यो अफवाह फैलाइन्छ अथवा चाहिँ बेसलेस न्युज गऱ्यो भनेदेखि कसैले फैलायो भनेदेखि एक वर्ष कैद अथवा दस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना अथवा दुइटै सजाय हुनसक्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ कानुन नै नभएको भन्ने चाहिँ होइन अफवाह फैलाउने भनेको चाहिँ मिसइन्फर्मेसन अथवा डिसइन्फर्मेसन फैलाउने नै भन्या हो तर यसमा दुईवटा पाटो छ त्यो पब्लिकको पाटो भयो मिडियाले गर्यो भने के हुन्छ भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट लागु हुन्छ मिडियाको हकमा होइन यो प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घले मिलेर गरेको लागू गरेको चाहिँ नि दुई हजार त्रिहत्तरको अहिले लागू भइरहेको चाहिँ प्रेस काउन्सिलको कोड अफ कन्डक्ट छ दुई हजार छयत्तरमा त्यसको चाहिँ संशोधन भएको छ तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा दुई हजारमा छयत्तरमा संशोधन हुँदाखेरि पनि हामीले त्यसमा हेऱ्यौँ भनेदेखि ए यो झुठा खबर मिथ्या सूचना अथवा अफवा त्यसको बारेमा चाहिँ ठ्याक्कै एक्सप्लिसिट प्रोभिजन चाहिँ नि कोड अफ कन्डक्टमा छैन त्यसले गर्दाखेरि हामी एडभोकेटहरूले पनि सरकारलाई होइन फेक न्युजको प्रभाव एकदमै हामीले पछिल्लो चरणमा एमसिसीको हकमा त्यो देखिसक्यौँ कोभिडको हकमा त्यो देखिसक्यौँ निर्वाचनको क्रममा केही हदसम्म त्यो देख्यौँ अस्ति भर्खर चाहिने पछिल्लो चरणमा रिसेन्ट इक्जाम्पल हेर्ने हो भने मतगणना सुरु नभइकन काठमाडौँको उम्मेद्वारहरूको भोट कति भनेर चाहिँ आएको अफवाह तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि हो यसले समस्या पारेको छ तर त्यसलाई गर्दाखेरि हामी एडभोकेटहरूले पनि यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ ल कानुन बनाऊ त्यसपछि गएर चाहिँ नि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्यो भने we have to be very careful this is double edge sword भोलि गएर यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन कर्टेल गर्नकै लागि यसको मिसयुज हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो ओपिनियन हो प्रकृतिले thank you so much sir निकै इन्लाइटनिङ थियो <clears throat> म अब अर्को प्रश्न राष्ट्र सरलाई राख्न चाहन्छु राष्ट्र छ फेक न्युजलाई अब रिपोर्ट चाहिँ कसरी गर्ने हामी देख्छौँ अब त्यसलाई हामी कम्प्लेन गर्न चाहन्छौँ कतै अथवा रिपोर्ट गर्न चाहन्छौँ भने कस्तो प्रोसेस हुन्छ कसरी हामी रिपोर्ट गर्न सक्छौँ र अर्को प्रश्न चाहिँ साइबर सेक्युरिटी पोलिसीले फेक न्युजलाई न्यूनीकरण गर्न कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ हजुर सर सो आई थिङ्क यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ हाम्रो सन्तोष सरकै कन्टिन्युसनमा आउँछ स्पेसल्ली यो चाहिँ राइट टु इन्डिया त हाम्रो चाहिँ यो तिनवटा कुराको मिक्सर पर्छ कि जब हामी यो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनको कुरा गर्छौँ एउटा राइट टु इन्फर्मेसनको कुरा आउँछ दोस्रो तपाईँको फ्रिडम अफ स्पिचको कुरा आउँछ तेस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राइट टु करेक्ट इन्फर्मेसनको कुरा आउँछ कि इन्फर्मेसन मात्रै होइन राइट टु करेक्ट इन्फर्मेसनको कुरा आउँछ यो तिनटैको मिक्सर छ त्यो फर्स्टको क्वेसन आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी रिपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा फर्स्ट अफ अल त तपाईँको सोसियल मिडिया केबाट आएको छ त्यो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन त्यहाँ नै रिपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यो फर्स्ट प्लान अफ एक्स के अरे हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ it might be the social media that you you're using right now यो चाहिँ गलत हो यो यो गलत इन्फर्मेसन प्रभाव भइरहेको छ भनेर तपाईँले त्यहाँ पनि रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ spam is this is misleading भनेर तपाईँले रिपोर्टमा गर रिपोर्टमा गएर हेर्नुभयो भने फेसबुक ट्विटरदेखि लिएर काहीँ पनि हेर्नुभयो भने रिपोर्ट गर्न सकिन्छ तर एउटा मात्रै रिपोर्टले जहिले पनि फरक नपार्न सक्छ अब कुनै पनि मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन एकदम हायर लेभलको छ एकदम नराम्रो खालको छ भने मिडियाले गरेको छ भने हामी कहाँ जानु पऱ्यो काउन्सिलतिर जानु पऱ्यो प्रेस काउन्सिलतिर गएर तपाईँको त्यहाँ रिपोर्ट गरेर के कसो हो भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो बाटो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसनको कुरा कहाँ आउँछ तपाईँको गाली बेचेतीको थ्रु हुन्छ कहिलेकाहीँ जस्तो तपाईँको हुन्छ नि एउटै हुन्छ भन्ने छैन कि सो मिसइन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै एउटै बाटो यहाँ गएर रिपोर्ट गर्ने यसरी रिपोर्ट गर्ने भनेर भन्दा पनि तपाईँको त्यो जुन मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन सेयर भइरहेको छ माल इन्फर्मेसन सेयर भइरहेको छ त्यसले कसरी ह्याम्पर गरेको छ त्यसलाई कसले सेयर गरेको छ त्यसको जुन चाहिँ एन्ड प्रडक्ट जे छ नि त्यो कस्तो खालको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सो अघि हाम्रो सन्तोष सरले भनिहाल्नु हाम्रो चाहिँ अफवाह फैलाउने मान्छेलाई चाहिँ एक वर्षसम्मको जे जेल सजाएर दस हजार रुपियाँसम्मको जरिमाना हुन सक्ने भन्ने कुरा गरियो होइन अब त्यो त्यस्तो त्यस्तो त्यस्तो खालको मुद्दा आएको खण्डमा हामी के को के को त्यो सरकार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नभइकन हामी के को बाटोमा जान्छौँ हामी व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि आफैले मुद्दा लेखेर जिल्ला अदालतमा जान मिल्छ इन्टरनेटको थ्रुबाट कसैले गरेको छ भने कस कहिलेकाहीँ हामीले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट युज गरेर चाहिँ त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कसैलाई हार्म भएको छ भने उसको प्रोटेक्सनको लागि हामी जान सक्छौँ पुलिसका डाइरेक्टली जाहेरी लिएर जान सक्छौँ अर्को बाटो भनेको तपाईँको गाली बेजती गरेको छ भने यस्तै इन्फर्मेसनको थ्रुबाट तपाईँको गलत इन्फर्मेसन गलत सूचना प्रवाह गरेर तपाईँको चाहिँ मानमै ह्याम्पर गर्ने खालको कुरा छ भने तपाईँको गाली बेजतीको सेक्सन छ हाम्रो जसको अन्तर्गत चाहिँ आफैले अदालतमा जिल्ला अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न सकिन्छ सो यसको बाटो चाहिँ एउटा मात्र नभइकन त्यो मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनले at the end of the day के क्रिएट गरेको छ र कसको थ्रुबाट त्यो मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन चाहिँ सेयर भइरहेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले बाटो युज गर्नुपर्ने हुन्छ जेनरली अहिले नेपालको ट्रेन्ड ट्रेन्ड ट्रेन्ड चाहिँ के छ इन्टरनेटको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको कसैलाई गाली बेजती कसैको इन्फर्मेसन कसै कुनै मान्छेलाई अट्याक भएको छ भने धेरै जसो चाहिँ हाम्रो चाहिँ electronic transaction act section forty seven use गरेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पुलिसको सामु जाने गरेको देखिएको छ जुन चाहिँ मलाई चाहिँ जहिले पनि सही हो जस्तो लाग्दैन मलाई अरू कानुनको थ्रुबाट जानुपर्ने यो electronic transaction act section forty सेभेनबाट अलिकति धेरै मान्छेले मिसयुज पनि गर्न खोजिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ तर त्यो अर्को ठाउँमा भयो तर धेरै जसोले चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट डिजिटल प्लेटफर्ममा कसैले केही भन्यो भने चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको थ्रुबाटै गएको देखिन्छ भने त्यसका साथसाथै हामीसँग चाहिँ अहिले मुलुकी फौजदारी संहिताको अन्तर्गत धेरै त्यस्ता प्रो प्रोभिजनहरू छ त्यो सँगैसँगै तपाईँको चाहिँ के भयो अरू कानुन तपाईँको यही मुलुकी फौजदारी संहिताको साथसाथ अरू कानुनको अन्तर्गतबाट हामी डाइरेक्टली अदालत जान सरकार पुलिसमा कम्प्लेन नगरिकन अदालत जाने पनि व्यवस्था रहिरहेको छ अब तपाईँको साइबर पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ यो हाम्रो चाहिँ सन्तोष सरकै यो कन्टिन्युएसन रहन्छ मेरो चाहिँ यो कुरा मैले पनि एकदम उहाँले जे जे कुरा गर्नुभयो एकदम अग्री गर्छु म पनि आफू एउटा फ्री स्पिचको एउटा म एडभोकेटै हो एउटा फ्री स्पिच चाहिँ हुनुपर्छ हामीसँग होइन फ्रिडम अफ स्पिच चाहिँ हुनुपर्छ राम्रो प्रोटेक्सन हुनुपर्छ भन्ने एडभो एडभोकेट भएको कारणले गर्दाखेरि साइबर पोलिसी जब हामी बनाउँछौँ साइबर तपाईँले साइबर सेक्युरिटी पोलिसी भन्नुभयो साइबर पोलिसी भन्नुभयो जुन भयो भने साइबर लको लागि साइबर पोलिसी जुन चाहिँ क्रिएट गरिन्छ त्यो चाहिँ एकदम केयरफुल भएर क्रिएट गर्नुपर्छ है किन भन्दाखेरि तपाईँको यो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन र यो माल इन्फर्मेसन यो तिनटै केसँग रिलेटेड हुन्छ तपाईँको यो फ्रिडम अफ स्पिचसँग रिलेटेड हुन्छ राइट टु इन्फर्मेसन दुइटैसँग रिलेटेड भएको हुन्छ अब यो कस्तो हुनु भएन भन्दाखेरि नेपालको कानुन बनाउने तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब स्पेसल्ली हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ पहिला पुरानो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट हेऱ्यौँ त्यसपछि हामीले मुलुकी फौजदारी संहिताको अन्तर्गत हेऱ्यौँ त्यसपछि तपाईँले एकचोटि लिएर आउन खोजेको हाम्रो यो एउटा बिल पनि हेऱ्यौँ साइबर तपाईँको डिजिटल राइट सम्बन्धी बिल पनि थियो एउटा त्यो बिल पनि हेऱ्यौँ हामीले त्यो बिल तिनैवटा तिनै तिनैवटा कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि एकदमै तपाईँको एक तरिकाले भेग के कानुनहरू जुन बनाइयो एकदम भेग तरिकाले त्यहाँ कुनै पनि मान्छेले चाहेको खण्डमा त्यसलाई कुनै पनि तरिकाले इन्टरप्रेट गर्ने मिल्ने मिल्ने तरिकाले चाहिँ कानुन लेखिएको छ कि मैले अघि भनिहालेँ section forty seven electronic transaction एक्टको सेक्सन फोर्टी सेभेन कुरा गरिहालेँ र नयाँ लिएर लिएर आउन खासि खोजेको बिलमा पनि त्यस्तै खालका प्रब्लम्सहरू चाहिँ मैले देखेँ जहाँ चाहिँ कानुन एकदम भेग तरिकाले बनाइएको त्यो भेग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहेको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि बेला अघि भन्नुभयो हाम्रो सन्तोष सरले मान्छेले चाहेको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिसकन्स्ट्रु गरेर मिस अर्कै तरिकाले चाहिँ त्यसलाई इन्टरप्रेट गरिदिएर चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो फाइदाको लागि र उनीहरूले कानुन नतोडे तापनि कानुन तोड्यो है भनेर देखाउनको लागि चाहिँ कानुन युज गर्ने खालको कानुनहरू बनाइएको देखिन्छ एकदमै त्यो ठुलो प्रब्लम चाहिँ नेपालमा त्यो छ अब त्यसैले हामीले जब यो कानुन बनाउँछौँ नि कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम स्पेसिफिक हुनुपर्छ कि हामी कहाँ अहिले के छ कानुन चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँको सबै एउटै ठाउँमा एकमुष्ट रूपमा इन्टरनेटमा काम केही मिस्टेक भयो भने तपाईँको एकैचोटि ल यहाँ लगेर चाहिँ यो मुद्दा हालिदिने यसलाई चाहिँ सेक्सन फोर्टी सेभेनको अन्तर्गत हालिदिने भन्ने तरिका वा अरू अरू कानुनको अन्तर्गत हालिदिने भन्ने तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अब हाम्रो कानुन चाहिँ कसरी हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि स्पेसली साइबर पोलिसी र साइबर कानुनको जब हामी कुरा गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ यसलाई छुट्याउनु पऱ्यो कि तपाईँको क्राइम वा तपाईँको कहिलेकाहीँ साइबर लमै जुन एक्ट गरिन्छ नि त्यो जहिले नै क्राइमै हुनुपर्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ त्यो तपाईँको सिभिल रङ मात्रै नै हुनसक्छ कम्पन्सेसनले मात्रै त्यसलाई चाहिँ ठिक पार्न नै सक्छ हो त्यस त्यो एक्टिभिटी कस्तो आउनु भनेर हामीले छुट्याउन सक्नु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँको बेसिक लेभलको क्राइम भने जहाँ चाहिँ तपाईँको पाँच सय रुपियाँ हजार रुपियाँ फाइन गराउने जेल सजाय हुनु पर्दैन फाइनै गराए पनि पाँच सय रुपियाँ हजार रुपियाँसम्म फाइन मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन यस्तो खालको फैलायो भने चाहिँ पाँच सय रुपियाँ हजार रुपियाँसम्मको फाइन जहिले पनि मान्छेलाई जेलै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन कि नेपालमा चाहिँ के टेन्डेन्सी छ क्राइम भनेपछि जेल हालिहालौँ एकदेखि पाँच वर्ष भनेर हालिहालौँ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो कानुन बनाउने टेन्डेन्सी छ कि त्यो नभइकन अब चाहिँ के गरौँ अलिकति कम पनिसमेन्ट किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ छुट्याएर कि कहिलेकाहीँ सिभिल कम्पनसेसन मात्रै हुने जसलाई चाहिँ हार्म भएको छ उसले कम्पनसेसन पाउने मात्रै भन्ने दोस्रो लेभलमा तपाईँको चाहिँ मिनिमम लेभलको पनिसमेन्ट पनिसमेन्टै भयो भने पनि तपाईँको हजार रुपियाँ पाँच हजार रुपियाँसम्मको पनिसमेन्ट दिन मिल्ने खालको खालको तरिकाले हामीले पोलिसी छुट्याउनुपर्छ किन भन्दाखेरि त्यस्तो भएन भने भनौँ न अहिले कतिजना मान्छेले रमाइलो गर्नको लागि जोक मात्रै गर्नको लागि मिमहरू सेयर गरिरहेका हुन्छन् अठार उन्नाइस वर्षका केटाहरू हुन्छन् कोही त पन्ध्र सोह्र वर्षका केटाहरू हुन्छन् केटाकेटीहरू हुन्छन् जसले चाहिँ मिम सेयर गरिरहेको हुन्छन् त्यहाँ नै डिसइन्फर्मेसन चाहिँ फैलिरहेको छ भने त्यो डिसइन्फर्मेसन फैलाएको आधारमा त्यो मान्छे त्यो यङ किडलाई तपाईँको पाँच वर्ष दुई एक वर्ष एक महिना डेढ महिना दुई महिना जेल हाल्न कुनै पनि रूपमा चाहिँ तपाईँको न्यायोचित हुँदैन कि सो त्यस्तो एक्टको लागि चाहिँ फरक एउटा अर्को फरक लेभल छुट्याइदिनुपर्छ र तेस्रो लेभलमा आएर चाहिँ आई थिङ्क तपाईँको हायर लेभल क्या जहाँ चाहिँ मान्छेले जानी जानी जुन चाहिँ हामीले गाली बेचेतीको कानुन छ हाम्रो अहिले यो मिसइन्फर्मेसन प्रभाव गर्न खोज्यो अफवा फैलाउन खोज्यो भनेर कानुन छ हो त्यस्तो कानुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हायर लेभल त्योभन्दा अलिक हायर लेभल जोक होइन सार्काजम नभइकन तपाईँको चाहिँ कस्तो लेभलमा भन्दाखेरि एउटा क्लियर कट लेभलमा चाहिँ यस्तो त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ गलत भनेर कम्प्लिटली प्रुभ गर्न सकेको खण्डमा मात्रै के गर्नु पऱ्यो पनिसमेन्ट दिन मिल्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रेस काउन्सिलले मात्रै पनि तपाईँको चाहिँ पनिसमेन्ट दिन मिल्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि कहिलेकाहीँ यस्तो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ अदालतैमा जानुपर्छ कतिवटा सिचुएसनमा अदालतै जाने सिचुएसन पनि क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा साइबर सेक्युरिटी पोलिसी क्रिएट गरेर वा साइबर सेक्युरिटी पोलिसी मात्रै नभएन कानुनै क्रिएट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ साइबर साइबर ल क्रिएट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हस् थ्याङ्क यू सर एउटा सानो कुरा पनि एड गरिहाल्न चाहेँ मैले जस्तै हाम्रो यो इलेभेन्थ अमेन्डमेन्ट भएको थियो ब्रोडकास्टिङ एक्टको त्यसले चाहिँ युट्युब र ओटिटी प्लेटफर्म्सहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनको लागि जुन त्यो प्रोभिजन लिएर आएको छ यो कतिको उचित छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब त्यसको उचित भन्दा पनि त्यसको जबसम्म तपाईँको डिरेक्टिभ आइसक्दैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो युट्युबलाई चाहिँ त्यसले कभर गर्न खोजेको हो कि होइन भन्ने कुरामा नै प्रश्न उठ्छ कि किन भन्दाखेरि त्यहाँ जसरी वर्ड्सहरू युज भइरहेको छ त्यहाँ जसरी चाहिँ वर्डिङ गरेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले रेगुलरली टिकटक भिडियो बनाउनुहुन्छ भने पनि पाँच लाख तिरेर रेजिस्टर गर्नुपर्ने खालको स्थिति छ क्या त्यहाँ इन्फर्मेसन प्रभाव गरिरहेको छ कसैले रेगुलर उसमा रेगुलर टर्ममा चाहिँ तपाईँले कन्टिन्युसली भिडियो बनाउने कुनै पनि प्लेटफर्ममा कुनै पनि प्लेटफर्ममा तपाईँले भिडियो वा इन्फर्मेसन प्रभाव गरिराख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको के भयो त्यो चाहिँ रेजिस्टर गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ सो जबसम्म त्यसको डिरेक्टिभ आउँदैन कि कस्तो कस्तो कुराले कुन कुन कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेजिस्टर गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ कुन कुन कुरा रेजिस्टर गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा जबसम्म आइपुग्दैन तबसम्म चाहिँ आई आई डोन्ट थिङ्क हामीले चाहिँ युट्युबलाई रेगुलेट गर्नै खोजेको हो भनेर भन्न मिल्ने स्थिति चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर इन केस पछि डिरेक्टिभ आउँदाखेरि पनि तपाईँको युट्युब टिकटक जस्ता कुराहरू पनि सबैलाई चाहिँ तपाईँले चलाउनको लागि रेजिस्टर गर्नुपर्ने त्यो भिडियो इन्टरनेटमा भिडियो बनाउनको लागि पनि तपाईँले चाहिँ एक तरिकाले रेजिस्टर हुनैपर्ने जस्तो कुरा आयो भने चाहिँ जुन पाँच लाख रुपियाँ राखिया छ होइन त्यो आयो भने I don't think I think it goes against हाम्रो फ्रिडम अफ स्पिचको जुन चाहिँ हामीलाई अधिकार दिएको छ त्यसको विपरीत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने कुनै पनि मान्छेले फ्रिली आफ्नो आइडियाजहरू सेयर गर्न पाउनुपर्छ त्यो आइडिया सेयर गर्न तपाईँको चाहिँ कुनै पनि एउटा रोक लगाउनु हुँदैन यो पाँच लाख तिरेर रेजिस्टर गर्नुपर्ने भन्ने कुरा अटोमेटिकली रोकै हो मान्छेले आफ्नो फ्री स्पिच फ्री आइडिया र थट्स सेयर गर्ने कुरा सो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिरेक्टिभ नआइन्जेलसम्म चाहिँ मलाई पनि अहिलेसम्म चाहिँ पर्सनली सोद्धाखेरि चाहिँ हुन्छ त्यसरी चाहिँ कम्प्लिटली रोकै लाग्छ भन्ने चाहिँ छैन तर तपाईँको न्युजका कुराहरू इन्फर्मेसन चाहिँ रेगुलरली प्रभाव गर्ने ग्रुपहरूलाई मात्रै टार्गेट गरेर चाहिँ त्यो तपाईँको डिरेक्ट ऊ आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो तपाईँको बाई रुल्सहरू चाहिँ सो आई होप त्यो चाहिँ पछि क्ल्यारिफाई गर्छ गर्नुहुन्छ होला जब चाहिँ यसलाई अझै ए डिरेक्टिभ जब निकाल्नुहुन्छ thank you for insight sir अर्को क्वेसन म यसो म्यामलाई राख्न चाहन्छु म्याम um, अहिले अनलाइन न्युज पोर्टलहरू च्याउ जस्तै उम्रिरहेको पाइन्छ र यसले चाहिँ अझै यो मिसइन्फर्मेसन र मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन माल इन्फर्मेसनको चाहिँ समस्यालाई थप जटिल बनाउने बनाइरहेको देखिन्छ यसरी फैलिने फेक न्युजले हाम्रो जस्तै कोभिड टाइम्समा भनौँ पेन्डेमिकहरूको बेला हाम्रो चुनावकै बेला चुनावको नतिजामा अथवा कुनै पनि खालको गम्भीर किसिमको मुद्दाको अनुसन्धानमा कस्तो किसिमको असर पार्न सक्छ र हामी हामीले यो भ्रामक समाचारलाई र फ्याक्चुअल समाचारलाई डिफ्रेन्सिएट चाहिँ कसरी गर्ने यसबारेमा आफ्नो धारणा राखिदिनुहोस् न मूलत यो चाहिँ चेतनाको स्तरसँग जोडिएको कुरा हो प्रकृतिजी अब यो जुन हामीले अहिले मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसनको कुरा गऱ्यौँ यसबारेमा जनताको स्तरमा चेतना कहाँ छ भन्यो भने मलाई लाग्छ त्यसको जवाफमा कुरूप तस्बिर आउँछ उसो त सूचनाको हकको कानुनै बारे पनि त्यो अहिले प्रसङ्गमा मैले नाम लिएँ तर अरू कानुन पनि धेरै कानुनहरू चाहिँ गएको सरकारले नै धेरै कानुन बनाएको पछिल्लो सरकारले पनि एक किसिमले कानुन निर्माणमा लागेको तर ती कानुन कसका निम्ति कसरी कहाँ किन कहिले बनेका भन्ने जसका निम्ति बनाउन् तिनलाई चाहिँ जानकारी नै हुँदैन थोरै अहिले त्यो त्यो राष्ट्रजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब चौध वर्षदेखि उन्नाइस वर्ष बिचका यङ यङ यङस्टरलाई चाहिँ कानुनी त्यसको प्रावधानबारे जानकारी छैन त्यो जानकारी नभएका कारण गर्न मिल्ने र नमिल्ने थाहा नभएका कारण गरेको काम बापत पनि उसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने भन्ने सोच र हामी केबाट ग्रसित छौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो कहीँ घाउ आयो भने घाउको उपचार गर्ने भन्दा नि घाउै त्यो त्यो त्यो मानिलिउँ खुट्टामा घाउ छ भने खुट्टै काट्ने कुरा गर्छौँ कि त्यो उपचार गर्ने विधि र त्यसको प्रक्रियामा जाँदैनौँ एउटा समस्या चाहिँ नि म त्यो देख्छु र अर्को चाहिँ यो च्याउ जस्तै उम्रिएका अनलाइन भन्नुभएको छ यहाँले त्यसलाई त अब च्याउ जस्तो भनेर नि पुग्दैन होला अस्ति एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो एक एक घर एक अनलाइन छ अरे अहिले काठमाडौँमा कुनै कुनै घरमा चाहिँ दुईवटा <laughs> पनि अनलाइन छ अरे एउटा घरमा तै पनि लौ कम भन्दा पनि एक घर एक अनलाइन म चाहिँ यसो भन्न रुचाउँछु कि अब एक नेता एक अनलाइन एक एक व्यापारी एक अनलाइन एक व्यक्ति एक अनलाइन एक पत्रकार एक अनलाइन त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो अघि पनि अलिकति चर्चा भयो यसलाई अनुगमन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने र यसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने त्यतातिर राज्यहरू लाग्नलाई ढिला भइसक्यो एकातिर किन भन्दा जनमानसमा जुन किसिमको इन्फर्मेसन दिइन्छ र त्यसले चाहिँ जुन भ्रामक भ्रम छरिन्छ पछिल्लो उदाहरण पेस गरौँ यहाँलाई जतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरहरूको मतदानको त्यो मतपेटिकाहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभागृह लगिँदै थियो त्यो बेलामा अनलाइनहरू र सामाजिक सञ्जालमा बालेन्द्र <clears throat> शाहको चाहिँ नि यति आयो केशव स्थापितको यति सृजना सिंहको यति भनेर लेखि पनि सकेका थिए अनि त्यो त्यो सोसियल मिडियामा आएको कुरालाई अनलाइनले सारी पनि सकेका थिए तपाईँहरूले कतिजनाले पढ्नु पनि भयो होला सो त्यो स्तरको भ्रम ल त्यसपछिको अनि अनि काउन्ट सुरु भयो अहिले पनि अघि भर्खरै मैले ट्विटरमा एउटा अनलाइनको समाचार सेयर गरेको देखेँ अनि के अरे केशव स्थापितले चाहिँ त्यो बालेन्द्र शाहलाई टप्नुभयो अब डबल जतिको मतको अन्तर छ रियालिटीमा कता टप्नुभयो त्यस्तो भ्रामक सन्देश प्रवाह गर्यो भने चाहिँ त्यसले समाजलाई पनि अधोगतितिर लैजान्छ सूचना चाहिने शक्ति हेर्नु एक्काइसौँ शताब्दीमा पहिला पहिला हामी गाउँमा हुँदा चाहिँ धन सम्पत्ति धेरै भएको भैँसी पाल्ने सुनचादी भएको धान धेरै थन्क्याउने मान्छेलाई धनी भनिन्थ्यो अझ पेट पनि ठुलो भएको अब अब त्यसको परिभाषा फेरि हो अब स्लिम बडी भएको सूचनामा तागत छ र सूचनामा पहुँच जसले राख्छ त्यो धनी हो भन्ने भइरहेको यस घडीमा चाहिँ जसरी सूचनालाई एकदमै अफवाहका रूपमा फैलाइएको छ यो चाहिँ यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो तर मलाई यो सँगसँगै के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने आउने दुई चार वर्षमा यो छटनी हुनपर्छ पर्छ यसरी यो बेलगाम चलिरहेका अनलाइनहरूको सस्टेनेबिलिटी पनि यो दिगो छैन कन्टेन्ट चाहिँ नि प्रोफेसनल छैन र जसरी त्यो चलाइएको छ जर्नलिजमको नर्म्स र भ्यालुमा आधारित भएर पनि चलाइएको छैन यो कुनै पनि कुरा पोजिटिभ नदेखिरहँदा चाहिँ अब मलाई यो यो जुन हुइम छ त्यसलाई रोकिन्छ रोक्न पर्छ भन्ने लाग्छ तर एट द सेम टाइम अर्को गम्भीर समस्या चाहिँ के छ त भन्दा त्यो त्यो स्तरको कुराकानीमा त्यो भइरहेको छ यो सत्य र यो सत्य होइन भन्ने चेतना विकासको ठुलो ग्याप छ हामी कहाँ र त्यो गर्न पर्ने जरुरी छ अहिले त हामी सूचनाको कुरा यसमा गरिरहेका छौँ यसैमा जोड्न मिल्ने ठ्याक्क त मेल नखाने तर जोड्न मिल्ने कति अहिले चाहिँ मतदान क्यान्सल भयो भन्ने कुरा त अहिले त एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा आइरहेको छ र त्यो चेतनाको स्तरसँग जोडिएको कुरा हो त्यो त्यो किसिमको मतदाता शिक्षा नै सञ्चालन नगर्ने इलेक्ट्रोनिक भोटिङमा जान पर्ने कुरा त कहाँ हो कहाँ एउटा एउटा महानगरको मत काउन्ट गर्नलाई बिस दिन होल्ड गर्ने कति ह्युमन रिसोर्स त्यहाँ लक भएको छ पुरै कर्मचारी संयन्त्र त्यहीँ छ अरू कामहरू कसरी भइरहेका छन् भन्दा यसले चाहिँ नि डाइरेक्टली नछोए पनि घुमाएर कान छुने भने जस्तो चाहिँ नि सबै कुरामा यो यो जोडिन्छ त्यसो हुँदा इन्फर्मेसन त त्यो पनि हो कि सही क्यान्डिडेटलाई सही मतदान गर्नु पनि त त्यो सुसूचित हुनु र त्यो प्रभाव गर्नु हो नि त्यो व्यक्तिलाई जानकारी हुनु हो नि खोइ त त्यो किसिमको ज्ञान भन्दा हामीले त्यतातिर मतदाता शिक्षामा ध्यानै दिएनौँ मतदाता शिक्षामा त दिएनौँ दिएनौँ काउन्ट गर्ने ठाउँमा पनि त्यो स्तरका शिक्षित र त्यो फास्ट फरवर्ड काम गर्न सक्ने ह्युमन रिसोर्स हामीसँग छैन भन्ने यो दैनन्दिनीले देखाइरहेको छ त्यो सँगसँगै अब फेक न्युज प्रभावका कारण जनमानसले भोग्नु परेको कुरा कस्तो लेखा हुन्छ कुनै अनलाइनमा भन्नुहुन्छ भने कि अनलाइनमा काम गरिरहँदाखेरि मलाई कति कति ग्लानी हुन्छ होला कि त्यसो भन्नुपर्दा अध्यक्ष ओलीको निधन भनेर लेखा हुन्छ अनि तल गएपछि चाहिँ पहिला कहिले वडा अध्यक्ष भएका अनि अनि भूतपूर्व वडा अध्यक्ष रामहरि ओलीको निधन पो हुन्छ त भित्र गएपछि सो मान्छेलाई हामी त बुझ्छौँ कि के भन्न खोजेको तर तर एउटा गाउँमा पढ्ने मान्छेले त्यसलाई के अर्थ लाउँदो हो को ओली ठान्दो हो के हुँदो हो त त्यसको चाहिँ नि त्यो जोड घटाउ अफवाह फैलाउँदाको त्यहाँ कस्तो स्थिति आउँछ होला त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ नि के भन्न सकिन्छ त भन्नुहुन्छ भने हामीले चेतनाको स्तरै माथि ल्याउनु जरुरी छ जसले यो सही समाचार हो या होइन भन्न सकोस् कि त्यतिको समाचार आउँदा पनि हो कि होइन भन्न सकोस् र अर्को चाहिँ नि अलिकति प्रसङ्ग अघि युट्युबहरूको उठेको थियो र त्यो चाहिँ नि डिरेक्टिभ कसरी आउँछ र त्यसमा कुरा गर्न सकिन्छ जुन भन्नुभएको थियो युट्युबले चाहिँ सारा यो इन्फर्मेसनलाई खत्तम गर्यो भन्ने हिसाबको जुन बुझाइ छ त्यसमा मेरो असहमति छ युट्युबले चाहिँ पत्रकार र पत्रकारिता नपुगेको ठाउँमा पनि इन्फर्मेसन ल्याएर सुसूचित गर्ने काम गरेका छन् हेर्नु अनि खालि युट्युब बन्द गर्यो भने चाहिँ नि सूचना प्रवाहमा र त्यो त्यो हामीले अघि भनेका तिन किसिमका सूचनामा चाहिँ नि राम राज्य आउँछ भने जस्तो गरेर बुझाइ पढालेखा मान्छेको सुनेर पनि म चकित हुन्छु त्यो चाहिँ होइन बरु कसो चाहिँ हो त भन्दा हामीले रुल रेगुलेसन बनाएर त्यसलाई जुन दण्डहीनताको कुरा हाम्रो चाहिँ कम्तीमा पनि अडचालिस सालदेखि यताको हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ यसमा त्यो पनि लागु हुन्छ अनि दण्डहीनताका कारण आफू चाहिँ त्यसमा राज्य राज्य हो नि त अभिभावक भनेको राज्यले त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग न्याय दिन नसक्ने अनि अनि अर्कोले यसले त्यसले गरेर अफवाह फैलियो भनेर नागरिकको सुसूचित हुने हुँ हक र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको चाहिँ नि um, जुन हक छ र पुनः प्रेस स्वतन्त्रताको जुन हक छ त्यसलाई कटेल गर्ने गरिकन अभिव्यक्ति या अरू कानुनहरू आउन मिल्दैन र जुन अघि ड्राफ्टको कुरा भइरहेको छ अब त्यो एउटा ड्राफ्टकै रूपमा रहेको भए भएर त्यसबारे धेरै चर्चा नगरौँ तर तर सचेत समूहले त्यसमा ध्यान दिएर समयमै फिडब्याक चाहिँ दिन जरुरी छ किन भन्दा म एकदमै सहमत छु कि राष्ट्रजीसँग यङस्टरहरूले चाहिँ अब भर्खर आएको यो हामी कहाँ त बाहिरभन्दा त ढिलो आएको हो यो यो सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटको यो प्रावधान यो चलाउने अनि त्यो चलाउन नजाने बापत पनि जेल लगेर राख्ने भन्ने जस्तो सोच जुन छ यो अरू अरू कानुनमा पनि लागु हुन्छ हाम्रो चाहिँ अहिले यो छलफलको विषय यता भएको भएर मात्रै मैले यता जोडेको यो अरू कानुन बन्ने भन्ने क्रममा जानकारी नपाएका कारण जेलमा बसेका थुप्रा युवाहरू मलाई जानकारी छ त्यो हिसाबले चाहिँ बढी पहिला जानकारी दिने जानकारी दिएपछि सुसूचित गराउने सुसूचित गराएपछि मात्रै अनि कानुनी रूपमा कारवाहीमा जाने भन्ने यो यो स्तर र यो रूपमा हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ प्रकृतिजी हस् धेरै धेरै धन्यवाद म्याम प्रकाश पारिदिनु भयो धेरै इम्पोर्टेन्ट इस्युजहरूमा र म अर्को क्वेसन मेरो मात्र अड्किएको हो कि सबैतिर हो सायद बत्ती गयो होला अगाडि चलाउन थाल्यो त्यसैले म त मेरो मेरोमा रोकियो भने प्रकृतिजीकोमा रोकियो जस्तो होइन यता पनि रोकियो म कहाँ पनि रोकिएको थियो हजुर हजुर प्रकृतिजीको इन्टर बत्ती गयो जस्तो छ त्यो श्रेयाजी आलोकजी कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि हेलो सर हजुर हजुर म टेक ओभर गर्छु है त hmm. मेरो प्रश्न चाहिँ सन्तोष सरलाई हजुर अगाडिको प्रश्नहरूमा प्रश्नहरूमा पनि टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ तर यो प्रश्न चाहिँ डिजिटल राइट्स नेपालले डिजिटल राइट्स प्रमोट गर्न के कस्तो काम गर्दछ र हामीहरूले हाम्रो आफ्नो डिजिटल राइट्स एक्सर्साइज गर्दै गर्दा भ्रामक समाचार न्यूनीकरण गर्दा कस्तो डिजिटल ड्युटीहरू पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ त्यसमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न थ्याङ्क यू श्रेयाजी म अगाडिको अलिकति भइरहेको डिस्कसनलाई पनि अलिकति जोड्छु होइन अनि त्यसपछि गएर डिजिटल राइट्स नेपालले के गरिरहेछ भन्ने कुरामा पनि आउँछु अहिले विशेषतः हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि ए डिजिटल स्पेस एकदमै ग्रोइङ फेजमा छ होइन संसारमा सात करोडमध्ये लगभग पाँच करोड मान्छे पैँसठी प्रतिशत मान्छे अहिले अनलाइनमा छन् त्यसपछि गएर त्यो पैँसठी प्रतिशत मान्छे जो अनलाइनमा छन् पाँच करोड जति मान्छे पाँच अरब जति मान्छे सरी पाँच अरब मान्छे त्यो मध्ये लगभग पैँसठी प्रतिशत मान्छेले सोसियल मिडिया प्रयोग गर्छन् भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ दुई हजार बाइस जनवरीको डेटा हेर्ने हो भनेदेखि त्यति छ होइन त्यसले गर्दा हाम्रो जति पनि दैनिक जीवनको व्यवहारहरू छ त्यो इन्टरनेटमा गएर जोडिएको शिक्षा स्वास्थ्य मनोरञ्जन इन्फर्मेसन लिने तरिका सबै जोडिए जस्तै पछिल्लो चरणमा सिभिक स्पेस पनि इन्टरनेटमै जोडिएको छ अहिले पछिल्लो चरणमा हेऱ्यौँ भने संसारभरिका जति पनि मुभमेन्टहरू छन् त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ त्यसको डिजिटल पार्ट एकदमै स्ट्रङ छ चाहे त्यो मिटो मुभमेन्ट मुभमेन्ट होस् चाहे त्यो चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी मुभमेन्ट होस् होइन चाहे त्यो अहिले पछिल्लो चरणमा भएको जुनसुकै घटना चाहे त्यो संसारमा भइरहेका वारहरूको रिपोर्टिङ होस् त्यसको बारेमा भइरहेको ह्युमन राइट्स भायोलेसनको इस्युजहरू हुन् तिनीहरू तिनीहरू सबैमा डिजिटल स्पेस चाहिँ एकदमै ग्रोइङ फेजमा छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको जब त्यसको ग्राभिटी बढ्दै गइरहेछ त्यसको इम्पोर्टेन्स बढ्दै गइरहेछ र धेरैभन्दा धेरै मान्छेको सूचनाको स्रोत नै त्यही भइरहेछ समस्याहरू पनि देखिए मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनको समस्याहरू पनि देखिए सँगसँगै सरकारहरूले त्यसलाई चाहिँ नि होइन अब यो चाहिँ हाम्रो हातबाट बाहिर जान थाल्यो यसलाई रेगुलेट गर्न जरुरी छ भनेर भन्ने रियलाइज पनि गर्न थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि संसारभरि नै एक किसिमको चाहिँ पछिल्लो चरणमा ट्रेन्ड के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले यसलाई के गरी गभर्न गर्न सक्छौँ गभर्न भन्दा पनि गभर्न गर्ने त ठिक हुन्थ्यो त्यसको गभर्नेन्सको इस्युमा जोड दिएको भए ठिक हुन्थ्यो रेगुलेट गरेको भए पनि ठिक हुन्थ्यो हामी यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल के गरी गर्न सक्छौँ भनेर भन्ने कुरामा गइरहेछ र पछिल्लो चरणमा गएको एक दुई वर्ष अथवा तिन वर्ष तपाईँले हेर्नु हो भने ए इन्डियाको पार्लियामेन्टले ज्याकलाई बोलाएर ज्याक डोर्सीलाई बोलाएर उसको चाहिँ नि ट्विटरको त्यो बेलाको सिओलाई बोलाएर पार्लियामेन्ट्री हियरिङमा बोलायो त्यसपछि गएर फेसबुकको मार्क्सुको बगलाई अमेरिकाको पार्लियामेन्टले थुप्रैचोटि बोलाइसकेको छ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू उनीहरूले आफैले चाहिँ नि ए गएको दुई वर्षमा भएको चेन्जहरूलाई हेर्ने हो भने डिजिटल राइट्स के गरी इन्स्योर गर्न सकिन्छ इन्टरनेटमा ह्युमन राइट्स के गरी इन्स्योर गर्ने भनेर फेसबुकले एउटा छुट्टै ह्युमन राइट्स सम्बन्धी बोर्ड नै राखेको छ होइन पछिल्लो चरणमा उनीहरूले चाहिँ त्यो गरिरहेछन् यो हामीले उनीहरूको भूमिका पनि बढ्दै गइरहेको छ त्यो भूमिका गर्दै बढ्दै हेलो हेलो हजुर म मात्रै बाँकी भयो क्या अरू सबैजना जानुभयो आई <laughs> थिङ्क एकैचोटि पावर कट भयो जस्तो लाग्यो धेरै ठाउँमा है सन्तोषजी आर यु ब्याक तपाईँ तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ ए सरी हरिप्रदास आयो बत्ती गयो मैले डेटाबाट जोडेँ can you hear me yes हजुर ओके ठिक छ यहाँ चाहिँ जेनेरेटर पनि अन भयो इन्टरनेट एकछिनमा अन होला ठिक छ म डेटाबाट नै चलाउँछु अनि म के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा त्यो दक्षिणपन्थी रूपमा राजनीति जता गइरहेको छ त्यो सबै ठाउँमा यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ नै एउटा हुइमा आइरहेको छ अनि इन्डियामा पनि के भयो भन्दाखेरि गएको वर्ष यो थर्ड पार्टी कन्टेन्टहरू अथवा चाहिँ ओटिटीलाई के गरी रेगुलेट गर्ने सोसियल मिडियाको अब्लिकेसन के हुन्छ भनेर भन्ने त्यो डिस्कसनहरू पनि सुरु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ पनि यो डिस्कसन हुन जरुरी छ तर अघि मैले भने जस्तै हामी कहाँ पनि डिजिटल सिभिक स्पेसलाई बिस्तारै कन्ट्रोल गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेकानिजममा जति पनि नयाँ बिलहरू आएका छन् चाहे त्यो आइटी सम्बन्धी बिल होस् चाहे त्यो नेसनल साइबर सेक्युरिटीको बिल होस् पोलिसीको चाहिँ ड्राफ्ट होस् त्यो सबैमा चाहिने यो बिस्तारै कस्तै जाने त्यसपछि गएर चाहिने सिभिलियन गभर्नेन्स भन्दा पनि मिलिटरी गभर्नेन्समा अलिकति साइबर सेक्युरिटी भनेपछि आर्मी डिफेन्सको कुरा आउँछ भनेर अहिले चौथो घेराको रूपमा आर्मीलाई लिएर आउने त्यसपछि त्यहाँ भएको कुरालाई चाहिने यो हामीले यताबाट रेगुलेट गर्ने रेगुलर लबाट रेगुलेट गर्न सकिने कुरालाई पनि साइबर डिफेन्स भनेर उतातिर लैजाने भन्ने प्रयासहरू पनि सुरु भएको छन् हामीले we have to be very careful about that होइन जस्तो उदाहरणको लागि अघि नै हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ होइन अहिले जुन नयाँ साइबर सेक्युरिटी पोलिसी आएको छ त्यसको एघार पोइन्ट सन्ताउन्न भनेर भन्ने दफामा के छ भन्दाखेरि इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी झुटा खबर फेक न्युज सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियमन गरिने भनेर भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेपछि यो चाहिँ नि एक किसिमको यसरी हामी सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्दै जान थाल्थ्यौँ भनेर भनेदेखि त्यो चाहिँ एक किसिमको स्लिपरी स्लप हुन्छ होइन हामी चाहिँ नि एउटा बन्द समाजतिर जान्छौँ जहाँ चाहिँ नि जे कुरा बोल्नको लागि पनि सरकारको पर्मिसन लिनुपर्ने सरकारले चाहेको कुरा मात्र बोल्ने उसले सुन्न चाहेको कुरा मात्र हामीले बोलिदिनु पर्ने हुन जान्छ ब्रोडकास्टिङ रेगुलेसनको नि एमेन्डमेन्ट पनि त्यही फेजमा आएको यदि बिचमा सिभिल सोसाइटीहरूले नबोलेको भएदेखि त्यो इस्युलाई न नगरेको भएदेखि चाहिँ नि पछिल्लो चरणमा त्यो जस्तो आएको थियो त्यस्तै नै हुन्थ्यो अहिले पछिल्लो चरणमा गएको हप्ता म चाहिँ एउटा यस्तै इन्टरेक्सनमा थिएँ जहाँ हाम्रो सहसचिवजी गोगनजी पनि हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ यो प्रोसेस हेरिरहनु भएको छ मन्त्रालयबाट उहाँले चाहिँ हामी यसमा चाहिँ सुधारको लागि छलफलको लागि ओपन ओके सन्तोषजीको फेरि पनि डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लाग्यो मलाई हाम्रो विडम्बना नै यही छ नेपालमा वेदर अलिअलि यताउता भइदियो भने पनि अब हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर यस्तो पुवर छ कि सबैजना घर घरमा ब्याकअपमा नै डिपेन्ड गर्नुपर्छ है बाई द वे ब्याकअप मोटरहरूको पनि ब्याकअप मोटरहरूको हिसाबले म अहिले एकैछिन स्टेप इन गरेको छु मैले अहिले नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अब सन्तोषजी आउनुभयो भने फेरि उहाँलाई कन्टिन्युसन लगाउन त्यही क्वेसन नयाँ नयाँ मैले राख्न खोजेको क्वेसनमा राष्ट्रजीलाई नै मैले एउटा क्वेसन राख्दैछु राष्ट्रजी यो प्रेस काउन्सिलको रोल चाहिँ तपाईँले कसरी देखिराख्नु भएको छ यो मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनलाई केही हदसम्म रेगुलेट गर्ने कुरामा कुरालाई लिएर कन्ट्रोल त अभियसली त्यो हामीहरूलाई मनपर्ने कुरा त होइन सो एक हिसाबको रेगुलेसन त हुनुपर्छ जसरी अरू रेगुलेटेड अथोरिटिजहरूले नेपालमा काम गर्ने गरेका छन् केही हदसम्म राम्रो काम नै गरिरहेका छन् प्रेस चाहिँ एउटा एज अनुसारले प्रेस काउन्सिल चाहिँ इभल्भ हुन नसकेको हो कि अथवा यु न अब हामीले एफसिसी भेटदेखि लिएर युको मल्टिपल तपाईँको रेगुलेसन्सहरू देखाएको छौँ त्यो रेगुलेसन्सहरूसँग पनि क्याचअप गर्न नसकेका हो कि अब आई नो देयर आर लिगलको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन तर एज अ एज प्रेस काउन्सिलले गर्न सक्ने काम चाहिँ do you think they haven't corrupt it यो चाहिँ तपाईँले नि मलाई मलाई लागेकै कुरा गर्नुभयो अभियसली प्रेस काउन्सिल चाहिँ अझै पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि अलिकति पछाडि नै परिरहेको छ I think Santosh sir join पनि गर्नुभयो गर्न त फेरि ठ्याक्कै है तर प्रेस काउन्सिलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि सन्तोष सरकै कुरा फेरि म एड गर्न चाहेँ कि प्रेस काउन्सिललाई अधिकार दिइएको छ कतिवटा कुरा बिस्तारै चेन्ज पनि भएका छन् नभएका होइनन् अनि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले आफ्नो अधिकार पनि युज गर्न थालेका छन् जुन जुन कारवाही गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरामा बिस्तारै अब लास्ट टाइमै हामीले देख्यौँ भने एउटा केसमा चाहिँ तपाईँको माइनरको नाम लियो भनेर चाहिँ कतिजना ऊहरूलाई चाहिँ मिडिया हाउसेसहरूलाई चाहिँ कारवाही गरियो भनेर इन्फर्मेसन आयो सो बिस्तारै बेटर हुँदै नगइरहेको चाहिँ होइन हुँदै गइरहेको छ तर आई थिङ्क मेजर कुरा चाहिँ अझै पनि के छ मेरो आफ्नो पर्सनल हिसाब म जतिचोटि चाहिँ प्रेस काउन्सिलसँग मैले डिल गर्नु परेको छ केसेसहरूमा त्यसमा चाहिँ मैले के देखेको छु भन्दाखेरि मेरो क्लाइन्टको लागि चाहिँ प्रेस काउन्सिल चाहिँ कतिचोटि चाहिँ अभियसली कतिचोटि त प्रेसकै लागि generally they are friends of the press है अब त्यो अभियसली त्यहाँ थोरै आउँछ सो कतिचोटि मिसइन्फर्मेसन यो गलत इन्फर्मेसन प्रभाव गरिरहेको बेला पनि अनि हामीले गएर कुनै कुरा उठायौँ यसलाई कारवाही होस् यो त्यो भनेर भन्नु भन्नुपर्दाखेरि नि उहाँहरूले के गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि होइन होइन यसरी मि मिलमिलापमा जाऊँ न यसो यसो गरौँ मुद्दा नहाल्नुहोस् होला यसमा साइन गरौँ एकचोटि सरी भन्छ यतिमै सिद्धिन्छ जबकि मान्छेको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कतिवटा मान इज्जतहरू चाहिँ तपाईँको त्यो न्युजहरू प्रेसहरूको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको मान इज्जतहरू चाहिँ बेजती भइरहेको हुन्छ बेसिकली बेजती भइरहेको हुन्छ कतिवटा मिसइन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ अनि त्यसलाई करेक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ प्रेस काउन्सिलमा जानुहुन्छ यस्तो यस्तो भयो के गर्ने भन्दाखेरि होइन होइन मिलाउँ न यस्तो यस्तो गरौँ न यसो मुद्दा नगरौँ भनेर साइन गराउन खोज्ने क्लाइन्टहरूलाई अनि कतिचोटि तपाईँलाई त्यो साइन गरिसकेपछि नि धेरै तपाईँको त्यो कारवाही नगर्ने कारवाही जे गर्छु कारवाही गर्छु भनेको छ त्यो कारवाही पनि नगर्ने हो यस्तो खालको टेन्डेन्सी चाहिँ मैले धेरै देखेँ अब यसो एउटा मेजर रिजन चाहिँ मलाई यार के लाग्छ भन्दाखेरि अब सबैजनाले यहाँ अग्री गर्न नसक्ने अग्री नगर्न नै सक्नुहुन्छ होला तर मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिटिसाइजेसन जस्तो लाग्छ one of the press council is सेल्फै पोलिटिसाइजेसन तपाईँको चाहिँ कहाँबाट हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ पार्टी कहाँ छ त्यसको आधारमा चाहिँ मान्छे चुज हुने उनीहरूको मिडिया हाउस र यो यसको मिडिया हाउस र उसको मिडिया हाउस भनेर चिनिने अनि त्यसकै आधारमा चाहिँ तपाईँको कसैलाई कारवाही गर्ने कसैलाई कारवाही नगर्ने अनि कारवाही गऱ्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ अघि हाम्रो सन्तोष सरले भनिहाल्नुभयो रियल इन्फर्मेसन दिँदाखेरि पनि आफूलाई कोहीसँग रिस उठिरहेको छ भने त्यसको मिसकन्स्ट्रु गरेर आफू आफ्नो पावरलाई मिसयुज गरेर चाहिँ कारवाही गरिदिने कसै कसैलाई हो यो चाहिँ मेजर प्रब्लम छ कि तपाईँको चाहिँ प्रेस काउन्सिल इट्सेल्फलाई हेर्नलाई चाहिँ अर्को रेगुलेसन भएन क्या तपाईँको प्रेस काउन्सिलले प्रेसलाई हेर्ने त भन्यो तर प्रेस काउन्सिलको मिसयुज गरिरहेको प्रेस प्रेस काउन्सिलको मिस उनीहरूले गरे मिसकन्स्ट्री गरेको एक्ट कामहरू जुन गरिरहेको छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामी आफै पनि सचेत भएनौँ एज अ सिटिजन हामीले पनि के गर्नुपर्छ हाम्रो अधिकार के छ भन्ने कुरा हामी जानेनौँ र अन दि अदर ह्यान्ड उतातिरबाट पनि धेरै अकाउन्टेबिलिटी लिएन जस्तो लाग्छ सो यो चाहिँ मेजर रिजन जस्तो लाग्छ मलाई जसको कारणले गर्दाखेरि प्रेस काउन्सिल अझै पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन त्यही तपाईँको ढुङ्गे युगमै अड्केर बसिरहेको छ अहिले थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू राष्ट्रजी म सन्तोषजीलाई पनि यही क्वेसन सँगसँगै एडिसनल अलिकति फलोअप पनि गर्छु यो क्वेसन हजुरलाई अलिकति मिस भयो होला अघि डिस्कनेक्ट भएको बेलामा हामीले चाहिँ यो प्रेस काउन्सिल चाहिँ किन किपअप गर्न सकिरहेको छैन जुन हिसाबमा चाहिँ टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट भइरहेछ सोसियल मिडियाको कुरा गरिरहेछौँ हामीहरू होइन अब अलमोस्ट एभ्री सिङ्गल इयर नयाँ इनोभेसन आउला hmm. होइन अब जसरी अहिले टिकटक आयो त्यसरी भोलि गएर समथिङ एल्स आउँछ होइन ABCD keep on keep on going तर त्यसको लागि चाहिँ एटलिस्ट हुन त जहिले पनि हुने त्यही नै हो कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला इनोभेसन्सहरू आउँछ र त्यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि बिस्तारै बिस्तारै युजली कानुनहरू नै बन्ने गर्छ पहिला कानुन बनेर टेक्नोलोजी आउने त होइन मेरो विचारमा यसको दुइटा पाटो छ सुनिन्छ हजुर हजुर मेरो विचारमा यसको दुइटा पाटो छ जुन बेलामा प्रेस काउन्सिल आयो नि त्यो बेलामा प्रेस काउन्सिल आयो बेलामा ओरिजिनली यो अनलाइन मिडिया अथवा चाहिँ इन्टरनेट रेगुलेटेड अथवा चाहिँ त्यसलाई मोनिटर गर्न आएकै थिएन होइन प्रेस काउन्सिल आउँदाखेरि टेलिभिजनमा थिएन प्रेस काउन्सिल जुन बेलामा सोचेको थियो त्यो बेला छापाध्यमको लागि भनेर आएको थियो पछि यसमा टेलिभिजन जोडियो अनि त्यसपछि गएर चाहिँ नि ए अनलाइन मिडिया आइसकेपछि अनलाइन मिडियाको चाहिँ नि प्रभावहरू देखिन थाल्यो र यो के गरी हेर्ने भनेर भन्दाखेरि ए ल त्यो काम पनि यसैलाई दिउन त भनेर भन्ने हिसाबले त्यसमा संशोधन गरेर थपेर प्रेस काउन्सिललाई दियो त्यसले गर्दाखेरि यो जुन यसको कपेसिटी छ कि छैन यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि छैन भन्ने एउटा पाटो हो अर्को पाटो भनेको प्रेस काउन्सिल अहिले पनि हामी इन्डिपेन्डेन्ट भन्छौँ कानुनमा इन्डिपेन्डेन्ट छ तर त्यसमा जति मेम्बरहरू आउनुहुन्छ तेह्रजना छ अहिले पनि त्यसको सबभन्दा बढी डोमिनेसन सरकारबाट छानिएरै आएको छ सरकारबाट त्यसपछि त्यहाँबाट छानिएर आउने अथवा सरकारले रेकमेन्ड गर्ने रेकमेन्ड गरेर सरकारले नियुक्त गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ नै बाहुल्यता बढी छ त्यसले गर्दा ट्रु सेन्समा यो इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भन्ने एउटा पाटो हो र प्रेस काउन्सिलले रेगुलेट गर्दाखेरि अर्को कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि प्रेस काउन्सिलले मिडिया रेगुलेट गर्ने हो कि सोसल मिडिया रेगुलेट गर्ने हो सोसियल मिडिया रेगुलेट गर्न दियौँ भनेदेखि हामीले त्यसलाई नचाहिने कार्यभार दिइरहेको हुन्छौँ र यो चाहिँ नि उसले गर्न सक्ने काम पनि होइन जस्तो अहिले निर्वाचन निर्वाचन आयोगको हकमा निर्वाचन आयोगले हामीले सबै सोसियल मिडिया अब्जर्भ गर्छौँ भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले के पनि गर्न सकेन जुन हदसम्म चाहिने निर्वाचन आचार संहिताको पालनाको कुरा हेर्नु पर्थ्यो त्यो पनि हेर्न सकेन प्रेस काउन्सिललाई पनि सोसियल मिडिया हेर्ने काम उहाँहरूको होइन बिचमा मैले बालकृष्णजीको एउटा सम्बोधन हेरेको थिएँ एउटा भाषण उहाँले भन्नुभएको थियो हामी सोसियल मिडिया पनि रेगु नियमन गरिरहेछौँ भने त्यो सोसियल मिडिया नियमन गर्ने अधिकार चाहिँ कहाँबाट दियो भनेर पब्लिकली मैले क्वेसन पनि गरेको थिएँ कुन कानुनको आधारमा कुन जुरिस्ट्रिक्सनको आधारमा सोसियल मिडिया नियमन तपाईँहरू मोनिटरिङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्ने आयोगले हामी सोसियल मिडिया मोनिटरिङ गर्दैछौँ भनेर भन्ने कुरा गरेका थियो होइन निर्वाचनको हकमा गर्न पाइयो तर अहिलेको कानुनले भन्ने हो भनेदेखि न आयोगलाई न प्रेस काउन्सिललाई सोसियल मिडिया रेगुलर तिमीले मोनिटरिङ गर भनेर कसैले पनि न सिआइबीलाई न सिबिए हाम्रो नेपाल पुलिसलाई कसैले पनि अहिले नागरिक हो सोसियल मिडिया मोनिटर गर्न पाउँदैन अपराध भयो भने त्यो फरक कुरा हो तर सर्भाइलेन्स गर्ने हिसाबले मोनिटर गर्न पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रेस काउन्सिलले यो काम गर्नको लागि उसको एडिक्वेसी छ कि छैन इफिसियन्सी छ कि छैन म्यान पावर छ कि छैन र त्यसको लागि फेरि थप कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ हेर्नुपर्छ होला अघि छुटेको क्वेसनमा मैले यो भने अगाडि मैले भनिरहेको जुन बेला म डिस्कनेक्ट भएँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई यो जुन मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन माल इन्फर्मेसनको इस्यु इस्यु छ त्यो इस्युलाई चाहिँ मल्टिप्रङ अप्रोचबाट हेर्न जरुरी छ यसलाई रेगुलेट मात्र गरेर अथवा कानुनी रूपमा नियमन गर मात्र गरेर यो हुनेवाला छैन डिजिटल लिटरेसी एउटा यसको महत्त्वपूर्ण पाटो हो सँगसँगै पोलिसी जे बनिरहेछ त्यो पोलिसीले यसलाई एडेक्वेटली एड्रेस गर्छ कि गर्दैन अथवा यसले बढी चाहिने कन्ट्रोल गर्छ कन्ट्रोलिङ रूपमा अथवा यसलाई चाहिने स्ट्रिङ गर्ने सिभिक स्पेसलाई स्ट्रिङ गर्ने हिसाबले त्यो आएको छ कि छैन भन्ने पनि हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ अब मैले अघि न श्रेयाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो डिजिटल राइट्स नेपालको कुरा गर्ने भने हामी चाहिँ बढी यो पोलिसी रिभ्यूमा अलिकति बढी जोड दिइरहेछौँ जस्तो अघि नै हामीले जुन उदाहरण दियौँ साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी जुन ड्राफ्ट आएको छ त्यो ड्राफ्टमा पनि हामीले स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर त्यसमा भएको समस्याहरू के के छन् त्यसको बारेमा एउटा तिन महले नै तयार गरेर हामीले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गरायौँ होइन त्यसपछि पछिल्लो चरणमा इ कमर्स सम्बन्धी जुन कानुन आयो त्यसमा पनि हामीले त्यसको रिभ्यू गरेर त्यसले कन्ज्युमर राइट्समा कहाँ असर पार्छ भनेर त्यो चाहिँ नि मन्त्रालयलाई बुझायौँ आइटी बिलमा पनि हामीले हाम्रो अब्जर्भेसन उहाँहरूलाई सब्मिट गरेका छौँ त्यसपछि गएर हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ यो डिजिटल लिटरेसीमा पब्लिक अवेरनेसको जुन काम छ त्यो कामलाई पनि हामीले जोड दिइरहेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले सोसल मिडिया क्याम्पेन त्यसपछि गएर आइएसी मटेरियलहरूको डेभलपमेन्ट त्यो कामहरू पनि छौँ र रेगुलर रूपमा यो विषयहरूमा स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर छलफल गर्ने यो विषयहरूलाई बढी भन्दा बढी पब्लिक डिस्कोर्स होस् भनेर भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो र मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनमा नै पनि अहिले एउटा समस्याको रूपमा आइरहेको कारणले गर्दा अलिकति फोकस रूपमा हामी चाहिँ यो एरियालाई हेरिरहेको छौँ हुन्छ अहिले मैले आफूलाई यहीँ रोकेँ है त thank you thank you thank you Santoshji मैले एउटा फलोअप क्वेसन पनि त्यसैमा एड गर्न खोजिरहेको थिएँ तपाईँलाई बाई द वे यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन uh, अस्ति पनि भइरहेको थियो हिजो पनि हामीले डिस्कस गर्दाखेरि यो इभेन्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि भइरहेको थियो यो इन्टरनेसनल जियोसेक्सनको चाहिँ कुरा के छ हाम्रो नेपाली लले कतैबाट पनि त्यसमा कभर गराएको छैन त्यो कुरालाई टच गराएको छ कि छैन जस्तो social media is so basically everything is global this days होइन हामी यहाँ बसेर युएसको न्युजहरू पनि कन्ज्युम गरिरहेछौँ uh, मानव फक्स न्युजले कुनै फेक न्युज राखिरहेको छ भने नेपालको कन्ज्युमरले पनि त्यो हेरिरहेको हुनसक्छ uh, अब other than the platform they are using त्यहाँबाट रिपोर्टिङको मे मेकानिजमबाट जानुभन्दा हामीसँग अरू कुनै मेकानिजम uh, छ त त्यसलाई डिल गर्नको लागि रेगुलेटरी बडीको थ्रुबाट यो चाहिँ नि ए राष्ट्रजीले पनि जोड्नु होला होइन त्यो चाहिँ कम रेगुलेटेड एरिया हो अहिलेको हिसाबमा यसलाई साइबर लको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि दुइटा दुइटाले हेरौँ है एउटा अघि नै हामीले भने जस्तो एउटा प्रेस कानुनको हिसाबले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन प्रेसको रूपमा मिडियाको रूपमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा अर्को साइबरको आधारमा साइबर लको आधारमा अथवा साइबर क्राइमको रूपमा त्यसलाई हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा होइन प्रेसको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा हामीलाई को यदि डाइरेक्ट भिक्टिम कोही छ भनेदेखि उसलाई परेको प्रभावको आधारमा मानव कसैको चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनको कारणले माल इन्फर्मेसनको कारणले उसको डेफर्मेसन भयो उसको चरित्रमा चाहिने प्रभाव पर्यो उसलाई एकदमै धेरै चाहिँ उसलाई साम्पत्तिक रूपमा अथवा चाहिँ मेन्टल डिस्ट्रेसको रूपमा एकदमै असर पर्यो भनेदेखि त्यसलाई जाने एउटा पाटो हो त्यसमा अहिले हाम्रो कानुनले कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन अर्को भनेको पाटो भनेको साइबर लको हिसाबले हेर्ने भने अहिले पनि हामी कहाँ चाहिँ नि इन्टरनेसनलले बुडापेस्ट कन्भेन्सन भनेर भन्ने एउटा कन्भेन्सन मात्र छ जसको नेपाल पार्टी होइन साइबर क्राइमको लागि भएको चाहिँ नि ए फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको रूपमा रहेको बुडापेस्ट कन्भेन्सन हो त्यो चाहिँ नि हामीले आइटियुले नेपाल गभर्मेन्टलाई के भनेको थियो भने त्यसलाई एउटा आधार लिएर त्यसलाई एउटा फ्रेमवर्कको रूपमा लिएर चाहिँ नि प्रयोग गर भनेको हो हामीले एनटिएले साइबर ल बनाउँदाखेरि पनि बुडापेस्ट कन्भेन्सनलाई एउटा चाहिँ नि फ्रेमवर्कको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको थियो तर हामी चाहिँ नि त्यो हाम्रो स्लिप कहाँनिर भयो भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई इन्टरनेसनल मेकानिजममा लाने अथवा भोलि गएर यो चाहिँ ग्लोबल भिलेजमा छौँ यो भाइलेसन जहाँबाट पनि हुनसक्छ यो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्टिक्सनको कुरा पनि आउँछ आउन सक्छ भनेर त्यो किसिमले फ्रेमवर्क तयार गर्नुभन्दा पनि हामी आइटी बिलमा गएर चाहिँ कसैले होच्याउने त्यसपछि गएर कसैले चाहिँ नि हिआउने त्यस्तो खालको कुरा भनेर एकदम कम कम लिमिटेसनको कम सिलिङको अपराधहरूलाई चाहिँ नि कसैलाई चाहिँ नि हैरानी दिने होच्याउने खालको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामी के रेगुलेट गर्ने भनेर त्यतातिर जान थाल्यौँ जबकि यसको प्रभाव चाहिँ भोलि गएर इन्टरनेसनल रूपमा पर्न सक्छ यसले चाहिँ एक्स्ट्रा अहिलेको कानुनले पनि बाह्य क्षेत्रीय जुरिस्ट्रिक्सनको कुरा गर्छ इटिएले e कुरा गर्छ तर त्यो गर्नको लागि हामीले त्यसको चाहिँ नि जुन इनेब्लिङ पार्ट हो त्यो इनेब्लिङ पार्टको रूपमा हामीले एक्सट्राडाइड एक्सट्राडिसन ट्रिटीहरू कहाँ गरेका छौँ लिगल चाहिँ नि कोलाबोरेसनको एमओयुहरू कतिवटा देशसँग गरेका छौँ कति गाह्रो छ भनेर भन्ने कुरा हो नि त अहिले नै पनि हामीले हेर्ने हो भने थुप्रै ठाउँमा यो क्राइमहरूमा नेपालमै पनि भएको साइबर क्राइमहरू ब्याङ्किङ कसुरकै रूपमा भएका क्राइमहरू पनि बाहिर देशमा बसेकाबाट भएकोहरूमा हामीले कसैलाई पनि नेपालमा हाम्रो कानुन अन्तर्गत कसैलाई पनि झिकाउन सकेका छैनौँ यो फेक न्युजको कुरा छोडिदेऊ सिभियर किसिमको साइबर क्राइममा पनि हामीले बाहिर भएको पर्पोरेटर कसैलाई पनि हाम्रो कानुनको आधारमा ल्याउन सकेका छैनौँ जबकि हामी के भन्छौँ भन्दा हाम्रो इटिएमा e चाहिँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्टिक्सन छ भनेर भन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले केमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा त ललाई बलियो बनाउनु पर्यो तर त्यो ल बलियो बनाउँदा भन्दा हाम्रो टेरिटोरीभित्र मात्र बलियो बनाएर भएन नि त त्यसको रिकग्निसन हुनु पर्यो हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नि यो लिगल कोअपरेसन गर्ने एमओयुहरू हुनु पऱ्यो देशहरूसँग त्यो खालको चाहिँ नि सम्बोधन गर्न पर्यो एउटा कुरा गरौँ त यही यही सम्बन्धमा हामी कति विक छौँ भन्ने कुरा जब निर्वाचन आइसकेपछि निर्वाचनको फेजमा हामी गइसकेपछि मतदाताहरूको के हाम्रो उम्मेदवारहरू फिक्स भइसकेपछि हाम्रो निर्वाचन आयोग के भन्छ हामी अब फेसबुकहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्छौँ हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिँ जिम्मा दिएको छ एम्बेसडरहरूले अब फेसबुकसँग कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भन्ने कुरा गर्छ एक करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको कुनै एउटा कम्पनीसँग नेपाल सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कम्युनिकेसन सधैँ सुरु गरेका छैन अहिलेसम्म पनि फेसबुकलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो भने कुन व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने हो उसँग कोसँग गर्ने हो भनेर भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले सोचेको छैन भनेपछि हामी कस्तो क्लम्जी पाराले काम गरिरहेछौँ भनेर भन्ने हो जबकि एक करोड प्रयोगकर्ता भएको फेसबुकले हाम्रो टोटल पब्लिक ओपिनियनदेखि लिएर पब्लिक भोटदेखि लिएर सबै कुरालाई स्विङ गर्न सक्छ त्यति ठुलो पावर लिएर बसेको कम्पनीसँग हाम्रो अहिलेसम्म अफिसियल कम्युनिकेसन छैन भनेपछि मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनमा सोसियल मिडियाको ठुलो रोल हुन्छ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरामै मानव नेपालको कुनै एउटा निकायले यो कुरा डिसइन्फर्मेसन हो माल इन्फर्मेसन हो भनेर रेड फ्ल्याग गर्यो अरे त्यो रेड फ्ल्याग गरिसकेपछि त्यसलाई हटाउनको लागि त हामी फेरि फेसबुकमै जानुपर्छ नि त हामी हटाउन त सक्दैनौँ नि त रेड फ्ल्याग मात्र गर्ने हो नि त त्यो बेलामा हाम्रो लिगल कोअपरेसनको पाटो के पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि यो साइबर ट्रि साइबर क्राइममा पनि त्यसपछि गएर यो कन्टेन्ट फ्ल्यागिङ अथवा कन् कन्टेन्ट रिमुभल टेकडाउन कुनै कुरामा पनि हाम्रो हाम्रो सरकारसँग पनि कुनै पनि मेकानिजम छैन र हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति क्लियर माइन्डले सोचेका पनि छैनौँ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ त्यो त्यसले हामीसँग अपर्च्युनिटी के थियो भन्दाखेरि जुन बेलामा आइटी बिल बनिरहेको थियो त्यो बेलामा यो कुराहरूमा क्लियरली के हुन सक्छ भनेर छलफल गर्न सक्थ्यौँ अघि नै छलफलमा हाम्रो कुरा निक्लिएको थियो कानुनको सबभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ क्वालिटी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसमा प्रिसिजन हुनुपर्छ भनेर यसले चाहिँ नि नागरिकलाई तिमीले गरेको यो कुरा कमिसन हुन्छ यो कुरा कमिसन हुन्छ यो कुरा चाहिँ नि दुस् यो यो कार्य चाहिँ नि तिम्रो आपराधिक कार्य हो यो होइन भन्ने कुरा क्लियर दिनुपर्छ हाम्रो कानुनले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो प्रिसिजन छैन कसैलाई हैरानी दिने भनेको के हो अथवा चाहिँ नि ब्रोडकास्टिङ रेगुलेसनमा गएर नियमित प्रसारण भनेको के हो हामी चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा भोलि गएर अथोरिटिजहरूले आफूलाई खेल्न मिल्ने गरी आफूले प्ले गर्न मिल्ने गरी आफूले चाहिँ मिसइन्टरप्रिटेसन गर्ने गरी कानुन बनाउँछौँ अनि त्यो कानुनले चाहिँ काम गरेन भनेर भन्छौँ किनभनेदेखि त्यसले त जुन जुन हिसाबले त्यसले जुन उद्देश्यका साथ कानुन ल्याएको त्यसले त काम गर्दैन हो उहाँहरूले जुन बेलामा दुरुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ कानुनले काम गर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुई तिनवटा कुरा गर्नुपर्छ एउटा कुरा भनेको चाहिँ नि ल मेकिङ प्रोसेसमा ड्राफ्टिङ प्रोसेसमा हामी चाहिँ अहिले स्टेक होल्डरसँग कतिको इन्भल्भ भइरहेछौँ सरकारवालाहरूले आफ्नो इनपुट दिन पाइरहेका छन् कि छैनन् भोलि गएर त्यसको प्रभाव के पर्छ भनेर चाहिँ छलफल भइरहेको छ कि छैन हामी कहाँ एनपी सर्ट भनेर साइबर सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम भनेर बनायो कहिले विभागको अन्तर्गतमा बनाएको हुन्छ कहिले कुनै मन्त्रालयको अन्तर्गतमा बनाएको हुन्छ सिभिल सोसाइटीसँग मतलब हुँदैन टेक्निकल मान्छे हुँदैन एनपी सर्ट जस्तो ठाउँमा चाहिँ मन्त्रालयको सचिवहरू पदेन सदस्य गर्ने गरी मान्छे राखेको हुन्छ टेक्निकल एक्सपर्टिज भएको मान्छे एकजना पनि हुँदैन भोलि गएर त्यो खालको साइबर इन्सिडेन्ट भयो भने के गर्ने भन्ने उनीहरूलाई जानकारी नै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू चाहिँ थुप्रै छन् तर त्यो भनेर हामीले चुप लागेर बस्न चाहिँ सक्दैन सिभिल सोसाइटीको रूपमा हामी अभियन्ताको रूपमा अथवा एडभोकेटको रूपमा पनि हाम्रो भूमिका भनेको चाहिँ निरन्तर प्रश्न उठाउने चाहिँ रहिरहन्छ चाहे त्यो चाहे एडभोकेटको रूपमा इन्डिभिजुअल रूपमा हाम्रो भूमिका होस् अथवा चाहिँ नै मेरोवटा जस्तो संस्थाहरूको सिभिल सोसाइटीको भूमिका होस् त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने मैले लास्टमा अर्को एउटा कुरा पनि के जोडेँ भन्दाखेरि अनलाइन मिडिया रेगुलेसन भनेर जुन बेलामा सरकारले लिएर आयो त्यो बेलामा अनलाइन मिडियालाई रेगुलेट गर्नको लागि भन्दा नि कन्ट्रोल गर्नको लागि लिएर आयो भनेर हामी चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा पिटिसन लिएर गयौँ तर भयो के भन्दाखेरि वेलफेयर एडभर्ट एडभर्टिजमेन्टको नाममा भोलि चाहिँ नि सरकारी विज्ञापन लिन पाइन्छ भनेर सबैजना गएर रजिस्टर गर्न थाल्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो विक हुन गयो आज अनलाइन रेगुलेसनलाई चाहिँ नि अनलाइन मिडियालाई सुशासन सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत आएको एउटा अनलाइन मिडिया रेगुलेसन गाइडलाइनले चाहिँ नि कन्ट्रोल गरिरहेछ नियमन गरिरहेछ जुन कुरा चाहिँ ठिक होइन भनेर भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नि सरकारवालाहरू नै एक ठाउँमा आउन सक्नु भएन त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ देखिएको छ thank you thank you thank you Sanjayji interesting एउटा दुइटा कुराहरू गर्नुभयो तपाईँले मेबी इभन आइडिया नै दिनुभयो कि नेक्स्ट इलेक्सनमा चाहिँ बरु सोसियल मिडिया सटडाउनै गरिदिनुपर्छ भन्नेहरू पनि आइपुग्लान् पोलिटिकल पार्टिजहरू बरु फेरि <laughs> त्यो पनि छँदैछ I mean we've seen there else elsewhere होइन त्यस्तो कुराहरू पनि मैले प्रब्लम छ जुन सरी जुन कुरामा प्रब्लम छ त्यसलाई बन्दै गरिदिउँ भनेर भन्ने अप्रोच साउथ एसियामा <laughs> नेपालको ट्र्याक रेकर्ड एकदमै राम्रो छ संसारभरि नै फ्रिडम हाउसको रिपोर्ट हेर्ने भने इन्डिया भनेको एकदमै धेरै इन्टरनेट सटडाउन गर्ने कन्ट्रीमा पर्छ थ्याङ्क गड हाम्रो रेगुलेटरहरूले अहिलेसम्म यो एकदमै धेरै समस्या भयो बरु किल स्विच प्रयोग गर्यो चार दिन चाहिँ इन्टरनेट बन्दै गरिदिउँ भनेर भन्नु भएन त्यसमा चाहिँ म एकदमै ह्याप्पी छु त्यहाँ <laughs> उनी त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै अप्रिसिएट गर्नुपर्छ राइट uh, अब हामी करिब करिब एनतिर पनि छौँ होइन यो फर्मल सेसनको चाहिँ त्यही भएर मैले राष्ट्रजीलाई चाहिँ अब या सन्तोषजीसँग कुरा गर्दै आएको कुरालाई नै कन्टिन्युसनमा लान्छु एउटा इन्टरनेसनल जिरो सेक्सनको कुरामा तपाईँलाई एडिसन त्यसमा केही गर्नु छ भने प्लिज एड गरिदिनु होला अर्को तपाईँ आफू टिचर पनि भएको हिसाबले होइन तपाईँले स्टुडेन्ट्सहरूलाई नयाँ आइरहेको युथहरूलाई चाहिँ यो स्पेसली मिसइन्फर्मेसन म्याल इन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनलाई कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने फ्याक्ट चेक कसरी गर्ने uh, र यु नो ओभरअल यो राइट इन्फर्मेसन चाहिँ कसरी चाहिँ कम्युनिकेट uh, गर्ने र कन्ज्युम गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी स्ट्रेस गर्ने गर्नुभएको छ पर्सनल्ली या even through your through your institution okay so हामी जब मिसइन्फर्मेसन र यो ए सुरुमा त हामी इन्टरनेसनल जुरिस्टिक्सनको कुरा गरेको थियौँ हाम्रो सन्तोष सरले आई थिङ्क सबै क्लियरली भन्नुभयो अहिले चाहिँ इटिएको e अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि नेपाली वा नेपालको सिस्टमलाई चाहिँ अट्याक गर्ने तरिकाले चाहिँ यो कानुनको अन्तर्गत हाम्रो इटिएको e अन्तर्गत हुने कुनै पनि क्राइम चाहिँ नेपाली वा नेपाल बाहिर नेपालबाट बाहिरबाट भए पनि नेपाली वा नेपाली सिस्टममा कुनै पनि नेपाली सिटिजन वा नेपाली सिस्टममाथि चाहिँ अट्याक भएको छ वा केही भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुरिस्ट्रिक्सन लाग्ने भनेर भनिएको छ तर at the end of the day तपाईँको त्यसमा कहिले पनि कुनै पनि कारवाही हुन सकेको छैन मैले आफै पर्सनल्ली पनि कतिजना मान्छेहरू मका आउनुहुन्छ मलाई यस्तो यस्तो भइरहेको छ यहाँ मान्छे अमेरिकामा छ मैले के गर्न मिल्छ यसलाई रोक्नको लागि भनेर सोद्धाखेरि मसँग बाटो खासै धेरै हुँदैन कि यहाँ नेपालमा तपाईँले मुद्दै हाल्नुभयो भने पनि तपाईँले गर्न मिल्ने केही पनि सिचुएसनै छैन सो त्यो त्यो चाहिँ एकदम ठुलो ठुलो ठुलो प्रब्लमको रूपमा आएको छ अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले भनिहालेँ हाम्रो चाहिँ खासमा तपाईँको यो निकालेको यो खास बुढापेस्ट कन्भेन्सन जब निकालियो जब चाहिँ लिएर आयो सुरुमा इयु इयु देशले लिएर आयो अहिले त संसारभरि नै धेरै देशहरूले साइन गरिसक्नु भएको छ गरिसकेको छ होइन अनि यो चाहिँ इन्टरनेसनल कोअपरेसनलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर चाहिँ यो कुरा गरिएको थियो सो यसको सिग्नेटरी हुने वा कुन रूपमा चाहिँ यसमा हामी चाहिँ मिलेर जान सक्छौँ भनेर हेर्न सक्यो भने चाहिँ I think it would have been better किन भन्दाखेरि पछि गएर चाहिँ यो कानुन यो यो कन्भेन्सनको यो यो का यो देश पनि एउटा पार्ट हो है हामीले चाहिँ सकेसम्म हेल्प गर्नुपर्छ है यो देशलाई भन्ने खालको हिसाबमा पनि अरू देशले पनि हेल्प गर्थे कि भन्ने कुरा आउन सक्छ तर स्याडली चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ अब किन भन्दा इन्डियाले पनि साइन गरेको छैन तपाईँको दुई तिनवटा दुई तपाईँको दुई चारवटा मेजर कन्ट्रिजहरूले साइन गरेको छैन तर इन्डियाले पनि साइन गरेको छैन किन किनभने हामीले रेगुलेट गर्न सक्दैनौँ अहिलेसम्म यहाँ भनेका कुराहरू कतिवटा कुराहरू भन्ने खालको हिसाबमा सो त्यही हामीले चाहिँ कति कतिचोटि चाहिँ इन्डियाकै बाटो पनि पछ्याइरहेको हुन्छौँ कि यसले साइन गर्ला इन्डियाले साइन गर्ला अनि त्यसपछि हामी हेरौँला के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सो त्यो कारणले गर्दाखेरि नभएको हो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ त तर त्यो साइन गरायो भने चाहिँ सायद इन्टरनेसनली पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि इस्यु आएको भए त्यसलाई कभर अप गर्नु त्यसलाई चाहिँ मिलाउन चाहिँ सकिन्थ्यो होला अनि अब टिचिङको हिसाबमा चाहिँ मिसइन्फर्मेसन इन्फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्याडली फर्स्ट अफ अल त हाम्रो यो कोर्समै छैन साइबर लको हामीले टियुकै कोर्स हेर्नुभयो भने यो मिसइन्फर्मेसन फेक न्युज डिस डिसइन्फर्मेसनमा छैन तर मैले चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ नयाँ trend new trends in like cyber law वा साइबर क्राइमको कुरामा चाहिँ मैले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जेनरली स्प्याम स्प्याम रिलेटेड लजहरू यो फेक न्युज वा अहिले चाहिँ मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन इन्फर्मेसनको कुराहरू चाहिँ म इन्क्लुड चाहिँ गराएर पढाउँछ पढाउँछु र त्यसलाई रेकगनाइज गर्ने कुरा भनेको बेसिकली मैले चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट कुरा चाहिँ जहिले पनि इन्टरनेटमा तपाईँले कुनै पनि कुरा गर्न विश्वास गर्न if it is too good to be true do not believe it भनेर मैले पहिलो प्रिन्सिपल त्यो राख्छु कि त्यसलाई चाहिँ कसैले प्रुभ गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ विश्वास गर्नु पऱ्यो फर्स्ट थिङ चाहिँ दिमागमा जहिले पनि इन्टरनेटमा भएको कुराहरू चाहिँ जहिले पनि ट्रु हुन्छ भन्ने छैन अनलेस त्यो चाहिँ एकदमै रेप्युटेबल सोर्सबाट हाइली रेप्युटेबलबाट सोर्सबाट आएको छ भने चाहिँ त्यसलाई पहिला विश्वास गरे अनि पछि क्रस चेक गर्न सकिन्छ तर इन्टरनेटमा तपाईँले कसैले सेयर गरेको आधारमा मात्रै कहिले पनि कुनै कुरा पनि विश्वास गर्नु भएन त्यो इन्टरनेटमा मात्रै होइन त्यो रियल लाइफमा पनि त्यही हो if something is too good to be true it is probably not true भनेर भन्ने चाहिँ एउटा म विद्यार्थीलाई त्यो सिकाउँछु दोस्रो कुरा चाहिँ म उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन र तपाईँको माल इन्फर्मेसनै तपाईँको चाहिँ जेनरली छुट्याउने हो भने धेरै जसो समय चाहिँ तपाईँ यस्तो इन्फर्मेसनहरू आउँछ जसले चाहिँ जसले चाहिँ हर्ट गर्न सक्छ वा जसले चाहिँ जसको मा जहाँ चाहिँ मान्छेको इन्टेन्सन हुन्छ कि यो चाहिँ मैले फैलाउँ भन्ने खालको इन्फर्मेसन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ दोस्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाई एकदम सेन्सिटिभ तपाईँको चाहिँ इमोसन इभोक गर्ने खालको इन्फर्मेसन सेयर गरिएको हुन्छ कि धेरै जसो के तपाईँले त्यो हेरेपछि रगत तातेर आउने रिस उठ्ने वा एकदमै फनी हुने यस्तो नि हुन्छ कहीँ भन्ने खालको हुन्छ नि हाहा गरेर हाँस्ने खालको सो तपाईँको एकदमै हाइली इमोसन चाहिँ तपाईँको वेदर इट बी ह्याप्पिनेसको वेदर इट बी स्याडनेसको whether it be ang anger हो हाइली त्यस्तो इभोक गर्ने खालको न्युजहरू चाहिँ जेनरली चाहिँ वा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जेनरली इन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन मिस इन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन चाहिँ जेनरली त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू हुन्छ कि सो सेकेन्ड चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पत्ता लगाउनुपर्छ र तेस्रो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ स्याड पार्ट छ हुन त नेपालमा बिस्तारै आएका छन् मल्टिपल सोर्सेसहरू जहाँबाट चाहिँ हामीले फ्याक्ट चेक बिस्तारै गर्न सक्ने खालका सोर्सेसहरू आएका छन् तर नेपालमा आफै पनि रिसर्च कल्चर धेरै नभएको कारणले गर्दाखेरि रिसर्चमा धेरै फोकस नगरेको कारणले गर्दाखेरि डेटा खासै अभाइलेबल नहुने कारणले गर्दाखेरि जसले सजिलै मान्छेले चाहिँ मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गर्न सकिरहेका छन् कि अब बाहिरतिर जानुभयो तपाईँले कुनै पनि कुरा देख्नुभयो भने बाहिरको देशहरूमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल न्युजहरूमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि इन्फर्मेसन यस्तो लाग्यो भने गयो भने स्नोप्समा गयो भने वा मल्टिपल वेबसाइटमा गयो भने त्यस्तो कुराहरू बङ्क डिबङ्क गर्ने कि नगर्ने त्यो ठिक हो कि होइन पोलिटिकल स्टेटमेन्टमै भनेका कुराहरू पनि कतिको ट्रु हो कतिको फल्स हो भनेर चाहिँ उनीहरूको एउटा प्रपर एउटा सिस्टम उनीहरूले क्रिएट गरेको छ प्राइभेट हामी चाहिँ एउटा नागरिकहरू नै लागेर चाहिँ क्रिएट गरेको छ नेपालमा चाहिँ दुई चारवटा अहिले सुरु भएका छन् नभएका होइनन् म कम्प्लिटली छैन जेरो छ भनेर भन्न चाहन्न सुरु भएको छ जुन एकदम राम्रो हो तर अझै पनि पुगेको छैन र उहाँहरूलाई अझै पनि त्यो फ्याक्ट चेक गर्न किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा डेटा र इन्फर्मेसन त्यसरी पाइँदै पाइँदैन कि हामी कि त आरटिआईको थ्रुबाट जानु पऱ्यो त्यसमा टाइम लागिहाल्छ कुनै पनि इन्फर्मेसन त्यतिन्जेल तपाईँको कति इन्फर्मेसन त एकदमै तपाईँको इन्टरनेटमा त तपाईँलाई थाहा नै छ इन्टर इन्फर्मेसनहरू के अरे तपाईँको यो डडेल लगाएर जसरी लागेर जान्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति त्यतिन्जेलसम्म तपाईँको इन्फर्मेसन निकाल्न नि गाह्रो छ दोस्रो इन्टरनेट इट्सेल्फै इन्फर्मेसन पाइँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो ट्रु हो कि फल्स हो भनेर चुज गर्न नि गाह्रो छ कि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ म चाहिँ आफू पर्सनली आफ्नो विद्यार्थीलाई चाहिँ के भन्थेँ भन्दाखेरि इन्टरनेटमा धेरै धेरै जस्तो कुरा चाहिँ प्रुभ नभइकन स्केप्टिकल हुनु पऱ्यो एकदम विश्वास लाग्दो कुरा छ तपाईँको कमन सेन्सले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्छ भने ओके ठिक छ नत्र भने always be susceptible skeptical about the information you see in the internet अनि त्यसलाई क्रस चेक गरेर मात्र विश्वास गर्नुपर्छ अहिले नेपालको सिचुएसनमा चाहिँ किन भन्दाखेरि we don't have that resources as of yet to fact check जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ thank you thank you so much Rashtraji overall I think एउटा त हामीहरूसँग एउटा मिसिङ कम्पोनेन्ट हामीले कन्टिन्युसली देखिरहेको भनेको यो फ्याक्ट चेकको मेकानिजम पनि जति पनि छ अब हामी ट्विटरमा फेसबुकमा नै सबैभन्दा बेसी देखिरहेको आई गेस सलोक्यजीको थ्रुबाट यता हामी माई संसारले एउटा चाहिँ अलिकति कन्टिन्युसली डिमङ गर्न खोजिरहेको जस्तो देख्छौँ तर obviously that's not enough the amount of misinformation जति चाहिँ क्रिएट भइरहेको छ हामीहरूको सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरूमा त्यसलाई डिमक गर्नुको लागि त्यति इनफ पनि छैन आई डोन्ट थिङ्क अहिलेसम्म गभर्मेन्टको साइडबाट त्यसलाई नै एड्रेस गर्ने हिसाबले लार्ज अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि भएको छैन पोजिटिभ पोजिटिभ पनि छुट्याइएको छैन त्यसको लागि अब आई मिन यो जसरी बारम्बार यो स्पेसियल अझ कोभिड पछि कुरा आइरहेको छ जसरी यो पेन्डेमिकले हामीहरूलाई असर गर्यो इन्फोडेमिकले त झन् हामीहरूलाई एकदम सरल भाषामा भन्दा बुद्धि भुट्ने काम गरिरहेछ होइन मान्छेलाई मान्छे लडाउने काम गरिरहेछ so yeah I think let's keep this discourse going हामीहरू यो फर्मल सेटिङमा मात्र होइन आई थिङ्क इन्फर्मल सेटिङमा पनि आज जतिजनाले पनि हामीहरू लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ जतिजना पनि यहाँ जोइन हुन पाउनुभयो अब सरी अलिअलि टेक्निकल क्लिसेसले गर्दा कतिजना डिस्कनेक्ट पनि हुनु भएको छ सबैजनाले I think we need to continue this discussion अनि स्पेसल्ली देखिरहेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो सिनियर ग्रुप अफ फ्यामिली मेम्बर्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा बेसी हामीले अझ धेरै डिस्कसन गरेर उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने एउटा नेसेसिटी मैले देखिरहेको छु त्यो चाहिँ म सबैजनालाई त्यो पनि फेरि रिक्वेस्ट गर्छु आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ प्रपरली कसरी युज गर्ने हो सोसियल मिडियाहरू इन्फर्मेसनहरू कुन चाहिँ राइट हुनसक्छ कुन चाहिँ रङ हुनसक्छ कसरी चाहिँ सिम्पल तरिकाले फ्याक्ट चेकहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सिकाउँदै जाउँ र यङ्गर जेनेरेसनलाई पनि त्यो प्यास अन गर्न ट्राई गरौँ since all the younger generations have cellular device on their hand this days होइन अब यति कुरा गर्दै आई थिङ्क हामीले आजको सेसन एन्ड गर्छौँ होला सन्तोषजी राष्ट्रजी तपाईँहरूलाई लास्ट वर्ड्स केही छ भने प्लिज गए थ्याङ्क यू आलोकजी तपाईँले राम्रो समराइज गरिसक्नुभयो एउटा कुरा मात्र भन्न चाहन्छु म एउटा चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म डिस्कसनमा छुट्याएको पाटो के भन्दाखेरि इन्टरनेटको जुन आर्किटेक्चर छ अथवा डिजाइन छ त्यसले पनि मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन स्प्रेड गर्नमा काम गरिरहेछ होइन किनभनेदेखि उनीहरूलाई जति धेरै इन्टरनेटको प्रयोग भयो अथवा सेयर भयो त्यसबाट फाइदा हुने एउटा कुरा अर्को चाहिँ यसको पछाडि जुन यसको चाहिने डिजाइन छ नि यसको डिजाइन भने मोनिटाइजेसनको पार्ट छ नि यसको बिजनेस मोडल बिजनेस मोडल मोनिटाइजेसनको पार्टले गर्दाखेरि पनि मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन एकदम धेरै स्प्रेड हुन्छ उहाँ उहाँहरूले राख्ने क्लिक बेट अथवा सेन्सेसनल हेडलाइन किन हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले बढीभन्दा बढी हेरोस् बढीभन्दा बढी सेयर गरोस् भनेर भन्ने हिसाबले जबसम्म यसको पछाडि पैसा रहन्छ यो आजको भोलि यो प्रब्लम चाहिँ एड्रेस हुनेवाला छैन एउटा पार्ट हो त्यसले गर्दाखेरि यो ओभरअल संसारभरि नै यसको जसरी चाहिँ नि हामी कन्टेन्टमा प्रयोग नगरिकन कन्टेन्टमा इन्भेस्ट नगरिकन मो मिडियममा अथवा कन्ड्युटमा मात्र इन् इन्भेस्ट छौँ नि जस्तो उदाहरणको लागि अहिले हामीले मिडियाको मिडिया पढ्नको लागि पैसा खर्च गर्दैनौँ न्युज पढ्नको लागि न्युजमा पैसा खर्च गरिरहेको छैनौँ हामीले इन्टरनेट किन्नको लागि पैसा खर्च गरिरहेछौँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट न्युजमा लगानी अथवा इन्फर्मेसन किन्नको लागि लगानी भनेको इन्टरनेटलाई आइएसपीलाई किन्ने हो हामीले चाहिँ कान्ति कुनै पनि न्युज सोर्सलाई अथवा चाहिँ जसले न्युज बनाउँछ त्यसलाई पे गरिरहेको छैनौँ अब उनीहरूले त्यो कहाँबाट कमाउने भनेर भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ फास्ट हुनु छ विज्ञापन ल्याउनु छ चलाउनु छ मान्छेले धेरैभन्दा धेरै क्लिक गरिदियोस् भनेर भन्ने छ जस्तो उदाहरणको लागि हेर्नु न अहिले हाम्रो अनलाइन मिडियाहरूको न्युजहरू उनीहरूको आफ्नै न्युजहरू उनीहरू आफैले प्लेजिराइज गरिरहेको हुन्छन् एउटै न्युजलाई फरक फरक फरक शीर्षक राखेर प्रत्येकचोटि त्यसलाई चाहिँ नि हामीलाई अघि तपाईँले बुद्धि भुट्या भने जस्तो एउटै न्युज चाहिँ नि रिपिटेडली आइरहेको पनि हुन्छ त्यो पनि एक किसिमले मिसइन्फर्मेसन नै हो होइन अनि त्यसको एउटा आर्किटेक्चरको एउटा पार्ट हो अर्को पार्ट हो भनेको चाहिँ नि हुन सक्लान् आज दुईवटाको ठाउँमा के नेपाल फ्याक्ट चेक अथवा चाहिँ साउथ एसिया फ्याक्ट चेक भएको ठाउँमा दुईवटाको ठाउँमा पाँचवटा हुन सक्ला तर त्यो फ्याक्ट चेकले मात्रै त्यो चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनल रूपमा दुईवटा पाँचवटा दसवटा भएर त्यो चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुँदैन यो प्रब्लम सल्भ हुने भनेको हामीले सिटिजनमा इन्भेस्ट गर्छौँ कि गर्दैनौँ डिजिटल लिटरेसी मिडिया लिटरेसीमा इन्भेस्ट गर्छौँ कि गर्दैनौँ तपाईँले भने जस्तो हाम्रो पाको पुस्तालाई यो कुरा बुझाउँछौँ कि बुझाउँदैनौँ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बेसिक फ्याक्ट चेक अथवा के कुरालाई सत्य मान्ने अथवा नमान्ने अथवा विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबैलाई सिधि सिकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ चाहे त्यो स्कुल करिकुलाको माध्यमबाट होस् चाहे त्यो चाहिँ नि एनजिओ मुभमेन्टबाट क्याम्पेनबाट होस् अथवा अरू केहीबाट होस् तर त्यो कुरा चाहिँ चाहे सरकारी सूचनाको माध्यमबाट होस् हामी चाहिँ बेसिक फ्याक्ट चाहिँ चाहिने एउटा पार्ट अफ हाम्रो चाहिँ लाइफ स्किल हुन्छ नि जसरी स्विमिङ गर्न आउनुपर्छ लाइफ स्किलको रूपमा भने जस्तै सही सूचना के हो भनेर पत्ता लगाउने पनि लाइफ स्किल चाहिँ प्रत्येकलाई सिकाउन चाहिँ जरुरी छ त्यो चाहिँ केही संस्थाको हातमा हामी छोड्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ thank you thank you thank you so much Rashtraji and last words धेरै सो कुरा त मैले कभर गरिहाल गरिसक्नु भयो हाम्रो सन्तोष सरले नै कभर गर्नुभयो सबैजनाले यहाँ मलाई चाहिँ एड गर्नु मन लागेको एउटा मात्रै कुरा हो के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ अब अब यो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन भनेर जुन चाहिँ कुरा गरिएको छ आई होप कि वेन हाम्रो जब कानुन बन्छ जब नागरिक समाज चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ त्यो बेला कानुन बनाउने बेला कानुन पास गर्नुपर्ने बेला चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के इन्स्योर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनको नाममा चाहिँ एटलिस्ट मान्छेको चाहिँ फ्रिडम अफ स्पिच कटेल नहुने तरिकाले कानुन पनि लेयरिङ गरेर कस्तो खालको कानुन बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ बनाउन सक्नुपर्छ नत्र भने चाहिँ यो कन्टिन्यू भइरहेको छ र अर्को कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो सन्तोष सरले पनि कुरा गरिहाल्नुभयो त्यो कुरामा कि मान्छेलाई चाहिँ डिजिटल लिट्रेसी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ नेपालमा अहिले तपाईँको इन्टरनेट युज भनेकै सोसियल मिडिया को युज हो अरू अरू युज भन्दा पनि तपाईँको म्याक्सिमम् युज भनेको सोसियल मिडियामा हुन्छन् एकदम फ्यु पर्सेन्टेजले मात्रै तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन अरू खालको इन्फर्मेसन प्रभाव गर्ने वेबसाइटमा जानेदेखि लिएर अरू काम गर्नुहुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यो ठाउँमा पनि कसरी युज गर्ने कस्ता ठाउँमा कसरी युज गर्ने कोसँग गफ गर्ने कसले भनेको कुरा मान्ने कस कसले भनेको कुरा नमान्ने भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ अनि कुन बेला सेयर गरेर कुन बेला कुरा सेयर नगर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ सबैलाई सिकाउनुपर्छ हामी चाहिँ सेयर हङ्ग्री हुनु हुँदैन एउटा मेजर कुरा तपाईँको मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन कर्टेल गर्नको लागि मसँग महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हामी चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ हङ्ग्री ए सेयर गरिहाल्छु यो म उ गरिहाल्छु होइन कि म चेक गर्छु अनि सेयर गर्नु पर् सेयर गर्छु भन्ने खालको एउटा मेन्टालिटी चाहिँ क्रिएट गराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ यति नै हो thank you thank you thank you so much Rashtraji so yeah this yeah, to the conclusion of our event again apologies हाम्रो टेक्निकल डिफिकल्टिज uh, जति फेस गर्यो आज uh, त्यसको लागि सबैजना भ्युवर्सहरूलाई पनि फेरि पनि अपोलोजाइज गर्दछु र फेरि पनि uh, हामी न्यू नयाँ एउटा सेसन लिएर हामी नेक्स्ट विक नै तपाईँहरू सामु आउनेछौँ र यतिका साथै सबैजनालाई शुभरात्रि भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ थ्याङ्क यू शुभरात्रि